እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው introduction to sound ወይም ደግሞ ስለ ድምፅ የመግቢያ ክፍል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ድምፅ ምንድን ነው፣ እንዴት ሊፈጠር ይችላል የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው ድምፅ ማለት ያው የተለያዩ አካላቶች ሊፈጥሩት የሚችለው በጆሮአችን ልንሰማው የምንችላቸውን አይነት ነገሮች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ድምፅ በጆሮ የሚሰማ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ነገሮች ሊፈጠር የሚችል ነገር መሆኑን እናያለን። ከዚህ በተጨማሪ ግን ድምፅ በዋናነት በሳይንስ ምን አይነት ሁኔታ ያሳያል ወይም ደግሞ በምን አይነት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል የሚለውንም እናያለን ማለት ነው። ቢያንስ በቀንኛ አብዛኛውን ጊዜ ወይም አብዛኛውን ሰዓት ማለት ይቻላል ድምፅ ስንሰማ የምንውልበት አጋጣሚ ነው የሚኖረው። ስለዚህ አሁንም ይህንን የምትከታተሉትንም የምታዩት ቪዲዮ ውስጥም ያለውን ድምፅ እየሰማችሁ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ እንደዚሁም በአካባቢያችሁ የተለያዩ ነገሮች ድምፅ ይፈጥሩና እሱን ድምፅ ስትሰሙ የምትሉበት አጋጣሚ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ድምፅ በምን አይነት ሁኔታ ነው የተፈጠረው፣ እንዴት ነው ይህንን ድምፅ ልንሰማው የምንችለው የሚለውን ነገር የምናይበት ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህም እንደምናየው sound is form of wave ይለናል፣ ወይም ደግሞ ድምፅ በሞገድ ሁነት ይገኛል። ስለዚህ በሞገድ ሁኔታ የምናገኘው አንድ የፊዚክስ ሀሳብ መሆኑን ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ሞገድ ምንድን ነው ወይም ደግሞ wave sound wave እያልን የምንጠራው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ከማየታችን በፊት እዚህ ጋር የተቀመጡ ነገሮች አሉ። የተለያዩ ነገሮች የሚያወጧቸውን ድምጾች እዚህ ጋር ታያላችሁ። then እነሱ የሚያወጡትን ድምጽ ደግሞ እዚህ ጋር wave እያልን የምንጠራው ነገር ወይም ደግሞ እነሱ ያወጡት የድምፅን ሁኔታ ሊያሳየን የሚችል ነገር አለ። ይህን wave እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የተለያዩ አካላቶች ድምፁን አሰማችሁና then እሱን ድምፁን እየሰማችሁ ልክ የትኛው ቦታ ላይ እንደሚጨምር እንደሚቀንስ ወይም ደግሞ ምን አይነት ሌይአውት እንዳለው ምን አይነት pattern እንዳለው በደንብ ታያላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ wave ማለት ምን ማለት ነው፣ እንዴት አድርገን ልንገልጸው እንችላለን የሚለውን እናያለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ክፍል ምንድነው የሚያሳየን እዚህ ጋር ዋሽንት አለ። ስለዚህ ዋሽንት አብዛኞቻችሁ እንደምታውቁት ምንድነው ማለት ነው ባህላዊ የትንፋሽ መሳሪያ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዋሽንት ወይም flute እያልን እንጠራዋለን። እስኪ የዋሽንትን ድምፅ እንስማና እንመለስ። ስለዚህ የዋሽንቱን ድምፅ እንደሰማችሁት ነው። በጣም ደስ የሚልና የሚመስጥ አይነት ድምፅ ነው የሚያወጣው ማለት ነው ይህ የትንፋሽ መሳሪያ። ስለዚህ ድምፁ በሚወጣበት ጊዜ ወይም እኛ በምንሰማበት ጊዜም እዚህ ጋር ካያችሁት የሞገድ እያልን የምንጠራውን የድምፁን ከፍና ዝቅ ማለቱን እያሳየን የነበረውን pattern አይታችሁታል ማለት ነው። አንድ ላይ ከድምፁ ጋር አብሮ የሄደ ነገር ነው የነበረው። ደግሞ ሌሎች ነገሮችን እያየን ስንሄድ ልክ እንደዚሁ የሁሉንም wave ወይም ደግሞ ይህንን የ sound wave እያልን የምንጠራውን ወይም የድምፅ ሞገድ እያልን የምንጠራውን የሚያሳየንን graph በደንብ እንድታዩት ከወዲሁ አሳስባችኋለሁ። ስለዚህ አሁን ጊታርን እንሰማና ከዚያ በኋላ የጊታርና ዋሽንት ላይ በሁለቱ መካከል ያለውን የድምፁን አወጣጥና ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩትን የዌቭን ወይም ደግሞ እየፈጠሩት የሚሄዱትን የሞገድ አይነትም እየለያችሁ እንድትሄዱ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ የጊታሩን እንስማ። ልክ የጊታሩን ድምፅ እንደሰማችሁት አሁን ጊታሩን በጣታችን በምነካካበት ጊዜ የጊታሩ ክሮች ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ይርገበገባሉ ማለት ነው። መርግብግብ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያ በመርገብገባቸው ምክንያት ድምፅ እንዲፈጠር ያደርጋሉ። ይሄ የተፈጠረውንም ድምፅ ካያችሁት pattern ኡን አሁን ከመጀመሪያው ዋንሽንት ከፈጠረው የድምፅ ጋር የተለያየ ነገር ነው የነበራቸው፣ የተለያዩ wave ነው የነበራቸው። ስለዚህ በደንብ ካስተዋላችኋቸው የተለያዩ የምንሰማቸው ድምፆች የተለያየ አይነት wave ሊኖራቸው እንደሚችል ተመልክተናል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ አሁን ከባህላዊ የሙዚቃ መሳሪያዎች አንዱ የሆነው ማሲንቆ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የማሲንቆንም wave ንም እናየው ድምፁንም እና ከዛ በኋላ ደግሞ እሱ ጋር ሊፈጠር የሚችለውን እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው የ sound wave ን pattern ንም በደንብ ተመልከቱት። ስለዚህ ማሲንቆንም እንደሰማችሁት ይህንን የመሰለ ድምፅ አወጥቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ድምፅ ሲያወጣ ደግሞ የራሱ የሆነ wave create አድርጎልናል እዚህ ጋር ወይም ደግሞ የድምፅ ሞገድ እያልን የምንጠራውን ነገር በራሱ ሁኔታ create አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል። አሁን ይህንን በደንብ እያየንበት ያለነው ምክንያት ምንድን ነው? sound wave አንደኛ ከድምፅ ድምፅ ይለያያል። የተለያዩ አካላቶች የሚያወጡት የ sound wave ይለያያል። ሁለተኛ ደግሞ even የድምፁ ከፍና ዝቅ ማለት በራሱ የሆነ effect ይኖራል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የኔን ድምፅ እየሰማችሁበት ያለው level አለ። ልክ ድምፄን ደግሞ የተወሰነ ትንሽ ወረድ አድርጌ ለእናንተ ብነግራችሁ የምሰማቸው ነገሮች በጣም ከነዚህኞቹ ያነሱ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ሞገድ የሚነግረን ምንድን ነው? አንደኛ ድምፃችን በሚወጣበት ጊዜ ወይም ደግሞ እነዚህ አካላቶች ድምፅ በሚያወጡበት ጊዜ በየምን ያክል ፍጥነቱ ድምፃቸው እንደሚወጣም ያሳየናል። ሁለተኛ ደግሞ የድምፅ መጠናቸው ከፍ ያለ ነው ዝቅ ያለ ነው የሚለውን የት ቦታ ላይ ከፍ ይላል፣ የት ቦታ ላይ ዝቅ ይላል የሚለውን ነገር የሚያሳየን ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያው የምታስታውስ ከነበረ ዋሽንቱ ላይ ካያችሁ እዚች መሀል ላይ ክፍተት ነበረ። ይሄ ክፍተት አለ ማለት ምንድነው? እዚህ ሲደርስ ድምፅ አልነበረም ማለት ወይም ድምፁ አይሰማም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሌሎችም ስንሄድ አሁን ጊታሩን በምታዩበት ጊዜ ጊታሩ more or less ምንድነው ማለት ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ ካያችሁት ድምፁ almost ከፍ ያለ እንደነበረ የሚያሳየን ሁኔታ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ማሲንቆ ሲወጣ ደግሞ ካያችሁት የተወሰነ ከፍ ዝቅ ማለት ባህሪ ያሳያል። አሁን ደግሞ ቀጣይ የምናያቸውን ነገሮች እናይና ሁሉንም እንዳጠቃላይ የትኛው ቦታ ላይ ከፍ እና ዝቅ የሚል የድምፅ መጠን እንዳለ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የትኞቹ ሁኔታ ላይ ደግሞ ድምፁ በቶሎ በቶሎ ይሰማ እንደነበረ የሚያሳየንን ነገርም ማየት እንችላለን ማለት ነው። አሁን የክራሩን ድምፅ እንስማና ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። ስለዚህ የክራሩን ድምፅ እንደሰማችሁት ነው። የእሱም የራሱ የሆነ sound wave አለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ pattern ኑን በደንብ ከተመለከታችሁት ከፍ ዝቅ የሚልበት ቦታ የት ጋር ነበር፣ ከፍ ያለ ድምፅ የሰማ ነው የት ጋር ነው፣ ዝቅ ያለ ድምፅ የሰማ ነው የትኛው ጋር ነው የሚለውን pattern ኑን በደንብ እዚህም ጋር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ቀጣይ የምንሄደው ደግሞ አሁን እስካሁን ድረስ የሙዚቃ መሳሪያዎችን አይተናል። አሁን እስኪ ደግሞ የፈረስ ድምፅ እንስማና ተመልሰን እንገናኛለን። አሁን እንግዲህ የፈረሱንም ድምፅ እንደሰማችሁት አሁን የመጀመሪያ ኮቴው ነበረ። በሚሮጥበት ጊዜ የሚያሰማው ድምፅ አለ። እግሩ ከመሬት ጋር በሚጋጭበት ጊዜ የሚያሰማው ድምፅ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፈረሱ እየጮህ በሚሄድበት ሰዓት የሚያሰማው የራሱ የሆነ ድምፅ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ድምፆች ካያችኋቸው ፈረሱ በሚጮህበት ጊዜ የሚኖረው layout ይህንን ይመስላሉ። ካያችኋቸው አሁን ይህን አንድ ሁለት ሶስት አራት ቦታ ላይ የሚያሳየን pattern ጥቅጥቅ የማለት ነገር የሚያሳየን ነገር ምንድነው ማለት ነው። ፈረሱ እየጮህበት የነበረው part ነው ያሳየን። ሌሎቹን ካያችኋቸው ደግሞ ሌሎቹ ምንድናቸው ማለት ነው? የፈረሱን ኮቲ ወይም ደግሞ ፈረሱ ከመሬት ጋር እያጋጨ ያወጣውን ድምፅ የሚያሳዩን pattern ኖች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህን ሁሉ sound wave ኦች አይታችሁ ምን ተረዳችሁ ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር የተረዳነው ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ድምፁ ለምሳሌ የፈረሱን ድምፅ ከሰማችሁት የፈረሱ ድምፅ እየጮኸ በሚሄድበት ጊዜ እነዚህ wave ብዙ wave እዚህ ጋር create እንደሚደረግ አይደለም በጣም ብዙ waves እዚህ ጋር ይኖረናል። ሁለተኛ ደግሞ ድምፁ ቀነስ እያለ የሚመጣበት ጊዜ የ wave መጠን ወይም ደግሞ የከፍታው የ wave ከፍታው ራሱ ቁመቱ በራሱ እየቀነሰ እንደሚመጣ አይተናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ድምፁ በሚጠፋበት ጊዜ መሀል ላይ መሀል ላይ እንደምታያቸው ክፍት ክፍት ቦታ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ material ኦች ድምፅ እንዴት እንደሚያወጡ ካየን በኋላ እነዛ የሚያወጡት ነገር ደግሞ በ wave form እንደሆነ ወይም ደግሞ በሞገድ አይነት ነገር እንደሚወጣ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ሞገድ ምንድን ነው? ከዚህ በፊት ስለ ሞገድ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ስለዚህ ለምሳሌ ሞገድ የምንላቸው ነገሮች ምን እንደሆኑ በቀላል ምሳሌ እንድታዩት፣ ለምሳሌ ወደ ውሃማ አካባቢ ሄዳችሁ ሐይቅ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ባህር ላይ ሊሆን ይችላል። ድንጋይ ስትጥሉበት ምን ይሆናል? ምን አይነት pattern ይሰራል? ልክ ድንጋዩን በምትጥሉበት ጊዜ ልክ እንደዚህ ውሃው ወደ ዳር ነው ወደ ዳር ክብ ክብ ክብ እየሰራ ይወጣ ማለት ነው ወደ ውጭ። ስለዚህ እነዚህን ሞገድ እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ድምፅም እንደዚሁ ነው። አሁን ለምሳሌ ይችኛዋን ብታዩት ድንጋዩ የተፈጠረበት አካባቢ ማለት እንደ ድምፅ ብትወስዱት ድምፅ እዚህ ጋር ቢፈጠር ይህ የተፈጠረው ድምፅ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ወደ ውጭ ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ዙሪያውን ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ድምፅ ሲፈጠር ክፍት የሆነ ቦታ ላይ ከሆነ የተፈጠረው ወደ ሁሉም አቅጣጫ ወደ አራቱም አቅጣጫ ድምፁ ይተላለፋል ማለት ነው። ወደ ሰሜን፣ ወደ ደቡብ፣ ወደ ምስራቅ፣ ወደ ምዕራብ፣ ወደ ሁሉም አቅጣጫ ልክ እንደምታዩት በዚህ በክብ form ነው ማለት ነው የሚሰማው ድምፁ ወደ ሁሉም አቅጣጫ ነው የሚበተነው። ስለዚህ የተበተነ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን ይህንን wave ነው sound wave ራሱ ከዚህ ጋር ብታገናኙት ቀጥታ ራሱ ድምፁ በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ማለት ነው የሚሄድ so የተፈጠረው እያንዳንዱ የድምፅ እርግብግቢት ቅድም ያየናቸው የተወሰነ የድምፅ እርግብግቢቶች አሉ አይደለ? የነዛ ድምፅ እርግብግቢቶች ማለት ልክ እንደነዚህ የተከታተሉ የተከታተሉ የተከታተሉ ወደ ውጭ የሚወጡበት ሁኔታ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ይህንን መረዳት እንድትችሉ አሁን ወደ ጆሮአችን የሚመጣው ድምፅ ምን ይመስላል የሚለውን ብታዩት ልክ እዚህ ጋር ድምፁ ሲፈጠር ካያችሁት በዚህ በሞገድ አይነት form ነው የሚወጣው። ስለዚህ ይሄ በሞገድ አይነት form በሚወጣበት ጊዜ ግን ድምፁ የራሱ የሆነ ወደ ላይና ወደ ታች ከፍና ዝቅ እያለ የሚሄድበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እኛ ጆሮ የሚደርሰው ድምፅ ካያችሁት በዚህ ሁኔታ ይመጣል። አሁን ካያችሁት ድምፅ የሚተላለፍበት መንገድ ወይም ደግሞ ይሄ ሞገድ ወይም ደግሞ wave እያልን የምንጠራው ነገር ይሄ zigzag አይነት መስመሩን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የ zigzag አይነት መስመሩ ወደ አንድ አቅጣጫ አድርገን ስናመጣው ነው እንጂ ድምፅ እንዳልኳችሁ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ይበትናል። ወደ ጆሮአችን የሚመጣውን ግን የተወሰነውን ብትወስዱት በዚህ አይነት form ይመጣ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የክራሩን sound wave ብታዩት እዚህ ጋር እንደምናየው sound wave ምንድን ነው ብለናል። ልክ እያቀረብን እያቀረብን በምናይበት ጊዜ ምን አይነት ነገር ነው የሚመጣው? እንደዚህ አይነት zigzag መስመር ነው የሚመስለው። ነገር ግን እኛ እስካሁን ያየናቸው ድምፅ ሲፈጠር ያየናቸው ነገሮች ግን የዚህን አይነት የ zigzag መስመር አይታይም አይደለ? ቀጥ ቀጥ ያሉ መስመሮች ናቸው የሚመስሉት። ይህ የሆነበት ምክንያት ረጅም የድምፅ ሞገዶችን አንድ ላይ ሰብሰብ አድርገን ስላሳየናችሁ ነው እንጂ ነገር ግን ይህንን ቀስ አድርገን ወደ ውስጥ እያንዳንዳቸው point ላይ zoom እያደረግን ወይም ደግሞ እየቀረብን እየቀረብን እየቀረብን ብናየው ወደ ውስጥ እየቀረብን እየቀረብን ብናየው የዚህን አይነት የ zigzag መስመር ነው የምናገኘው ማለት ነው sound wave ላይ። ስለዚህ በጣም አስፈላጊ ነገር ስለሆነ አሁን የክራሩን እንየውና መጀመሪያ የታየው picture ይህን ነበር የሚመስለው። ይህንን ግን አሁን zoom እያደረግን ብናየው ወይ ደግሞ ወደ ውስጥ እየቀረብን እየቀረብን ብናየው ምን ይመስላል የሚለውን እኔ አሁን ክራሩን እያጫወትን በዛው zoom የሚሆነውን ምስል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ተመልከቱት ይሄንን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህንን ዌይቡን ለምሳሌ ከፍ እያደረግነው ስንሄድ እዩት። አሁን እያንዳንዱ ቦታ ላይ ይታያችኋል ይታያችኋል። ስለዚህ ይህን zoom ስናደርገው እንደምታዩት ነው እንደዚህ አይነት wave zigzag ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እያጠበብነው እያጠበብነው ስንመጣ ይህንን አይነት ምስል ይሰጠናል። ነገር ግን ከፍ እያደረግነው ስንመጣ ደግሞ ወደ zigzag ይቀየራል። አሁን እዚህ ምን ተረዳ ማለት ነው? አንድ ድምፅ ከተፈጠረ በኋላ ልክ ድምፁ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ሊሄድ እንደሚችልና የሚንቀሳቀሰው ደግሞ በምን አይነት form እንደሆነ በሞገድ አይነት form ወይም ደግሞ በ wave አይነት form እንደሚንቀሳቀስ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ድምፅ የተለያየ አይነት wave ሊኖረው ይችላል። ይህንንም አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም የተለያዩ ድምፆችን እየሰማችሁ እንዲሁም ደግሞ የሚሰሩትን wave በማየት ምን አይነት የድምፅ ሁኔታ እንደሆነና ድምፅ በምን አይነት ሁኔታ ሊተላለፍ ይችላል የሚለውም ነገር በደንብ እንድታዩት ከወዲሁ እናሳስባለን ማለት ነው። እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ productions of sound ወይም ደግሞ የድምፅ አፈጣጠር ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ለመግቢያ እንዲሆነን ድምፅ በምን አይነት form ሊፈጠር ይችላል የሚለውን እንድናይ እዚህ ጋር አንድ experiment እንሰራለን። ስለዚህ እዚህ ጋር የምንሰራው ሙከራ ምንድን ነው? እናንተም ቤታችሁ ሆናችሁ ልትሞክሩት የምትችሉ ነገር ነው የሚሆነው። ይህንን ነገር ለመስራት የሚያስፈልገን አንድ table ወይም ጠረጴዛ እና እንደዚሁም ደግሞ አንድ ማስመሪያ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማስመሪያ ወደ ላይና ወደ ታች እያርገበገብን ድምፅን ለመፍጠር የምናደርገው ጥረት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በምትሰሩበት ጊዜም object ኦቹ ምን አይነት ነገር ሊፈጥሩ ይችላሉ የሚለውንም በዛው ማየት እንችላለን። ስለዚህ ድምፅስ እንዴት ሊፈጠር ይችላል የሚለውንም የሚያሳየን ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ማስመሪያውን ልክ አሁን ባለበት ቁመት በዚህ አይነት ሁኔታ እንይዘዋለን። ከዛ ይሄንን ከያዘን በኋላ በማርገብገብ የሚፈጥረውን ድምፅ እንሰማለን ማለት ነው። አሁን እሱን እናድርግ። ስለዚህ ልክ እንደሰማችሁት ነው የዚህን አይነት እርግብግቢት በሚፈጥርበት ጊዜ ከዚህ እርግብግቢት በኋላ የወጣውን ድምፅ ሰምታችሁታል። አሁን ደግሞ ማስመሪያውን ወደኋላ ትንሽ ጠጋ አድርገን ልክ እንደዚህ ከፊት ለፊቱ ትንሽ አጠር አድርገን በመያዝ አሁን የሚፈጥረውን ድምፅ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ወደታች ወጥረን ስንለቀው ምን አይነት ድምፅ ይፈጥራል የሚለውን እንይ። ስለዚህ በሁለቱም case ካያችኋቸው ማስመሪያው የፈጠረው ድምፅ የተለያየ ነው የነበረው። እርግብግቢቱ በጣም እየፈጠነ ሲሄድ ብዙ የሆኑ ድምፆች በተከታታይ ሲሰማ ይስተዋላል ማለት ነው። እዚህ ጋር የፈጠሩት ወይቭ እያልን የምንጠራው ነገር ወይም ደግሞ የድምፅ ሞገድ እያልን የምንጠራውን ነገር ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ከሰራን አሁን ደግሞ ማስመሪያውን በአጭሩ ይዘን ምን አይነት ድምፅ ሊፈጥር እንደሚችል ማየት እንችላለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ማስመሪያውን አጠር አድርጋችሁ ከያዛችሁ በኋላ አሁንም ልክ ወደታች ወጥራችሁ ስለቁት የዚህን አይነት ድምፅ ትሰማላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ድምፁን አዳምጡት። ስለዚህ ድምፁን እንደሰማችሁት ነው የሶስቱም አይነት experiment ወይም እዚህ ጋር ሶስት ሙከራ የሰራንባቸውን ካያችኋቸው እዚህ ጋር A ብለን የተነሳ ነው፣ እዚህ ጋር B፣ እዚህ ጋር C ብለን የተነሳ ናቸውን ካያችኋቸው ከመጀመሪያው ጀምሮ ወደ ሶስተኛው ስንሄድ ምን እየሆነ ነው የሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሶስተኛው በሄድንበት ሰዓት እርግብግቢቱ በጣም እየፈጠነ በሄደ ቁጥር የሚሰጠውም ድምፅ ፍጥነቱንም በዛው ልክ አይታችሁታል ማለት ነው። ስለዚህ ድምፁም ተከታታይ የሆኑ ሞገዶች ነው። ለምሳሌ ሁሉንም ጋር ስታዩት ድምፁ የፈጠረውን ወይም ደግሞ ያወጣውን wave ወይም ደግሞ ሞገዱን ብታዩት የሶስቱም የተለያዩ ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ ድምፁ እርግብግቢቱ በጣም እየፈጠነ በሄደ ቁጥር ድምፁ በተደጋጋሚ እንሰማዋለን ማለት ነው። እርግብግቢቱ እየቀነሰ ሲሄድ ደግሞ ድምፁ እንደሰማችሁት ነው በተደጋጋሚ የማንሰማው ድምፅ እንደነበረ በደንብ አስተውለናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይለናል ማለት ነው? ኢት ኢዝ ጀነሬትድ ባይ ኤ ሲሪስ ኦፍ ቫይብሬሽንስ ኦፍ አን ኦብጀክት ይለናል። ስለዚህ sound እንዴት generate ያደርጋል ስንል ምንድነው የሚለው በአካሉ መርገብገብ ወይም መንቀጥቀጥ ምክንያት የሚመጣ ነገር ነው ነው የሚለን። ስለዚህ ካያችሁት ማስመሪያው vibrate በሚያደርግበት ሰዓት ወይም ደግሞ በሚንቀጠቀጥበት ወይም በሚርገበገብበት ሰዓት ምን አድርጓል ማለት ነው? ድምፅ መፍጠር ችሏል ማለት ነው። ስለዚህ ድምፅም የሚፈጠረው ነገሮች በሚርገበገቡበት ወይም በሚንቀጠቀጡበት ጊዜ የሚፈጠር ነገር መሆኑን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህም በተጨማሪ አንድ experiment እዚህ ጋር እንሰራለን። ይህም experiment የሚረዳን ምንድን ነው? የ object ኦቹ መንቀጥቀጥ ወይም vibrate ማድረግ ምን አይነት ነገር ይሰጠናል። plus ደግሞ sound ከዚህም በተጨማሪ ካያችሁት እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለን? sound is form of energy ይለናል። ስለዚህ sound ወይም ደግሞ ይሄ ድምጽ እያልን የምንጠራው ነገር በጉልበት መልክ መገኘት የሚችል ምንድን ነው የሚለን ማለት ነው። በጉልበት መልክ መገኘት የሚችል ነገር ነው ነው እያለን ያለው። ስለዚህ በጉልበት መልክ የሚገኝ ከሆነ ልክ ጉልበት የሚያደርገውን ነገር በሙሉ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከቦታ ቦታ ይተላለፋል። እንደዚሁም ደግሞ ስራ የመስራት አቅም ይኖረዋል የሚሉትን ነገሮች ሁሉ ማጠቃለል መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን experiment እዚህ ጋር እንሰራለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ርዕሱ ምንድን ነው የሚለን vibrations of tuning fork ነው የሚለን ወይም ደግሞ የመቃኛ ሹካ እያልን እንጠራው እንችላለን። የመቃኛ ሹካ ይት ነው የሚለን። አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች የዚችን አይነት ነገር አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ ከዚህም በፊት ወይ ፊልም ላይ or ቪዲዮ ላይ ወይም ራሳችሁ አጋጥሟቸው የሚያውቅ ከሆነ ሰዎች በጣም stress በሚሆኑበት ጊዜ በሚጨናነቁበት ጊዜ relax እንዲያደርጉ ወይም እንዲዝናኑ የሚያደርጋቸው አይነት መሳሪያ ነው። እችም መሳሪያዋን ከታች በእጃችሁ ይዛችሁ ከላይ በትንሽ ብረት በምትመቱበት ሰዓት በሚፈጥረው ድምፅ ምክንያት ሰውነታችን ላይ ያለው ጡንቻ relax እንዲያደርግ ወይም እንዲዝናና ያደርጋል የሚባል ለሕክምና አይነት ወይም ደግሞ ለ treatment የምንጠቀምበት አይነት ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ የሚፈጥረውን ድምፅ እኒና ከድምፅ ጋር ምን አይነት relationship አለው የሚለውን በዛው እናያለን ማለት ነው። ልክ አሁን እዚህ ጋር በደንብ እዩት። አሁን ብረቱን ሁለት ቦታዎች ላይ አስቀምጠናችኋል። ሁለት tuning fork አለ ማለት ነው። አንደኛው እዚጋ እንደምታዩት በግራ በኩል አለ፣ አንደኛው ደግሞ በቀኝ በኩል አለ። ሁለቱ የዚህን ያክል ርቀት አላቸው በመካከላቸው። ስለዚህ በዚህ ርቀት ላይ ነው የተቀመጡት። ከዛ በኋላ እዚህ መጀመሪያ ላይ በመዶሻ ልክ ይህንን ብረት ስንመታው የሚያወጣው ድምፅ ወደ ሁለተኛው tuning fork እንዴት ይተላለፋል የሚለውንም እናያለን። ስለዚህ አንድ ጊዜ ይህንን በደንብ እዩትና ልክ በመዶሻው ይሄንን object ከመታነው በኋላ የሚፈጥረውን ድምፅ በዛው አዳምጡት። ከዛ በኋላ ያ ድምፅ ከመጀመሪያው fork ወደ ሁለተኛው fork እንዴት እንደተላለፈ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን process ኡን እናስጀምረው። ስለዚህ አሁን ልክ እንዳያችሁት ነው የመጀመሪያውን fork እንደዚህ በመዶሻ ከመታነው በኋላ ምንድን ያደረገው ማለት ነው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይህ ድምፁ ወደ የትኛው ሄዷል ማለት ነው? ወደ ሁለተኛው fork ሄዷል ማለት ነው። ስለዚህ ድምፁ ከመጀመሪያው fork ወደ ሁለተኛው fork ተላልፏል ማለት ነው። ይህንን ለማረጋገጥ እንዲረዳን አሁን እንዳያችሁት ነው ሁለተኛውን fork ምንም አይነት ነገር apply አላደረግንበትም። እኛ ነው የመጀመሪያው fork ብቻ ነው ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን tuning fork ስንመታ ወደ ሁለተኛው tuning fork ሄዷል። አሁን ስለዚህ ድምፅ ተላልፏል ማለት ነው። አሁን እስኪ የመጀመሪያውን tuning fork አሁን እናጥፋውና ሁለተኛው ቲዩኒንግ ፎርክ ላይ ድምፅ አለ የለም የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው ወደዚህ ያጠፋነው። ስለዚህ ልክ እንደሰማችሁት ነው ማለት ነው። የመጀመሪያውን fork ስናስወግደው ምን ሆኗል ማለት ነው? ሁለተኛው fork still ምን እያደረገ ነው? vibrate እያደረገ ነው። በዛ ልክ ደግሞ ድምፅ እያወጣ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ድምፁ ልክ ከመጀመሪያው fork የነበረው ድምፅ ወደ ሁለተኛው ድምፅ መተላለፍ ችሏል ማለት ነው። ይህ ምን ይነግረናል? ስለዚህ ድምፅ አንድ የጉልበት አይነት ነው ማለት ነው በራሱ ምክንያቱም ስራ የመስራት አቅም አለ። አሁን እንዳየነው መጀመሪያው ጋር የተፈጠረው ድምፅ ሄዶ በዚህ በድምፅ ሞገድ አማካኝነት የሞገዱ የራሱ የሆነ ኃይል ነበረው። በዛ ኃይል ያኛውን ነገር ማንቀጥቀጥ ችሏል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ያየነው አንድ ድምፅ ሲፈጠር ወደ ሁለተኛ አካል መተላለፍ እንደሚችልና በዛ ላይ ደግሞ ስራ መስራት እንደሚችል አይተናል ማለት ነው። ምክንያቱም ጉልበት ማለት አንድ ስራን የመስራት አቅም ነው። ስለዚህ ስራ የመስራት አቅም እንዳለው በደንብ ተረድተንበታል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ድምፅ በራሱ ሄዶ ነገሮችን ማንቀሳቀስ ይችላል ወይ? ይህንን ጉልበት ነው ስንል ሳውንድ ዘ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ስንል ወይም ደግሞ የጉልበት አይነት ነው ስንል ነገሮችን ማንቀሳቀስ ይችላሉ የሚለውንም እንድናየው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ተጨማሪ experiment እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ የቅድሙ ቱኒንግ ፎርክ አለን። ስለዚህ በዚህ ቱኒንግ ፎርክ የተፈጠረውን ድምፅ ወስደን እዚህ ጋር ping pong ball የምንላት የኳስ አይነት ላይ በጣም ቀላል የሆነች ኳስ ናት የምትሆነው። ስለዚህ የተፈጠረውን ድምፅ ይዘን ወደ እሱ ወደ ኳሱ በማስጠጋት ኳሱን ማንቀሳቀስ ይችላሉ የሚለውንም በዛው ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንስራ። ስለዚህ እንዳያችሁት ነው። ስለዚህ ድምፁ ተፈጠረ ማለት ነው። አሁን ይህን የተፈጠረውን ድምፅ ይዘን ወደ ኳሱ ማስጠጋት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ወደ ኳሱ ስናስጠጋው ምን አይነት effect አለው የሚለውን እኒ ስለዚህ እንዳያችሁት ነው ማለት ነው። ድምፁ ከተፈጠረ በኋላ ወስደን ወደ ኳሱ ስናስጠጋው ኳሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኳሱ ራሱ ይርገበገባል ወይም ይንቀጠቀጣል ማለት ነው እንደምታዩት። ስለዚህ ይሄ የሚያሳይ ምንድነው? ድምፅ በራሱ ምን አለው ማለት ነው? ጉልበት አለው። ስለዚህ ጉልበት ካለው ደግሞ ስራ የመስራት አቅም አለው የሚለው ነገር ይገልጽልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ ያየነው ምንድነው ማለት ነው? ድምፅ የሚፈጠረው በነገሮች መንቀጥቀጥ ወይም መርገብገብ እንደሆነና ይህም የተፈጠረ ድምፅ ደግሞ የራሱ የሆነ ጉልበት ስለሚኖረው ስራ የመስራት አቅም እንደሚኖረው በደንብ ያየንበት ቪዲዮ ነው የነበረው ማለት ነው። እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው how do we hear sound ወይም ደግሞ ድምፅን እንዴት እንሰማለን የሚለው ነው። ስለዚህ ብዙዎቻችን በቀን ተቀን እንቅስቃሴያችን ወይም ውሏችን በጣም ብዙ ድምፅ ስንሰማ ነው የምንውለው። ያ ማለት almost ምንም ድምፅ ሳንሰማ የምንውልበት ጊዜ የለም ማለት ይቻላል። ስለዚህ ይህንን ድምፅ እንዴት አድርገን ነው ልንሰማ የምንችለው የሚለውን ነገር በደንብ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚለን እዚህ ጋር ኢፍ ዩር ኢርስ አር ኢን ፓዝ ኦፍ ሳውንድ ዌቭ ን ዩ ዊል ሂር ደ ሳውንድ ይለናል። ያ ማለት ምንድን ነው? ጆሮችን ሞገዱ በሚያልፍበት ያ ማለት የድምፅ ሞገድ በሚያልፍበት ቦታ ከሆነ ምን መሆን ይችላል ማለት ነው? ድምፁን መስማት እንችላለን ነው እያለን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሳውንድ ዌቭ ወይም ደግሞ የድምፅ ሞገድ እያልን የምንጠራውን ነገር የእኛ ጆሮ በዛ በኩል ከሆነና ያ የተፈጠረውን ድምፅ በዛ በኩል የሚያልፍ ከሆነ ጆሮችን ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው? መስማት ይችላል ነው የሚለን። ይህንን ነገር በደንብ እናየዋለን። ያ ማለት በሳይንሱ ጆሮአችን እንዴት ነው ድምፅ ሊሰማ የሚችለው ወይም ደግሞ ላይሰማቸው የሚችሉ የድምፅ አይነቶች ሴትኞቹን ነው የሚለውንም በደንብ አድርገን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን እንደ ምሳሌ እዚህ ጋር ብታዩት ልክ ድምፅ አንድ የሆነ ቦታ ላይ ቢፈጠርና ልክ sound wave የምንላቸው ወይም ደግሞ የድምፁ ሞገድ ልክ እንደዚህ ሲያልፍ ድምፁን እኛ መስማት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋና ሀሳቡ ይሄ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ያ ማለት በሳይንሱ እንዴት ተደርጎ ነው ይህን ድምፅ ልንሰማ ይቻል ነው የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። አሁን እንደ ምሳሌ እንደሆነን እዚህ ጋር ስለ ጆሮችን ክፍል በደንብ ብናይ ድምፅ እንዴት ልንሰማ ቻልን የሚለውን ነገር በደንብ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጆሮችን የተለያየ ክፍል ይኖረዋል። ስለ እነዚህ ነገሮች ወይም ስለ ጆሮ ክፍል ምናልባትም በባዮሎጂ ክፍል በጣም ብዙ ነገር ልታዩ ትችላላችሁ። ነገር ግን እዚህ ጋር እኛ የምንፈልገው ምንድነው ዋናውን ለድምፅ መስማት የሚያገለግሉትን ዋና ዋና የምንላቸውን የተወሰኑ ሀሳቦችን highlight የሆነ ነገር ነው የምናየው። በጣም in depth የምንገባበት ነገር አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ጆሮ የተለያዩ ክፍል ይኖሩታል። ለምሳሌ አሁን ይሄ የውጨኛው ክፍል የጆሮ የውጨኛው ክፍል ይኖረናል፣ ያ ማለት outer ear የምንለው። ከዛ ደግሞ middle ear ወይም መካከለኛ የምንለው ይኖረናል። ከዛ ደግሞ የውስጠኛው የጆሮ ክፍል የምንለው ደግሞ ወይም ደግሞ inner ear የምንለው part ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ድምፅ ለመስማት የሚያስፈልጉ የጆሮ ክፍሎችን እዚህ ጋር የተወሰኑትን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲሆን እዚህ ጋር ካያችሁት መጀመሪያ ሰውየው ላይ ላይ ያለውን ካያችሁት የጆሮውን external ወይም ውጫዊ ክፍል ነው የምናየው አይደለም። ስለዚህ የውጨኛው ክፍል እዚህ ጋር እንደምታዩት pinna እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የሚጠቅመን ማለት ነው? ድምፁን ወይም ደግሞ ያን የድምፅ ሞገድ የተፈጠረውን የድምፅ ሞገድ ሰብስቦ ወደ auditory canal ወይም ደግሞ የድምፅ ቱቦ እያልን ወደምንጠራው ክፍል ያስገባዋል። ከዚያ በኋላ ሞገዶች ተሰብስበው በዚህ ያልፉና ምን ጋር ይደርሳሉ ማለት ነው? eardrum ወይም ደግሞ የጆሮ ታምቡር የምንለው ክፍል ላይ ይደርሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ የጆሮ ታምቡር ነች። በዚች የጆሮ ታምቡር በኩል ድምፁ ሲደርስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ልክ እንደ የድምፁ ሞገድ ውስጥ ላይ ሶስት ደቃቅ አጥንቶች አሉ። እነዚህ ሶስት ደቃቅ አጥንቶች ምናልባትም እዚህ ጋር zoom አድርገን በደንብ ብናያቸውና ምን ምን ማለት እንደሆኑ የተወሰነ highlight አድርገናቸው ብንመለስ ከዛ ተመልሰን ወደኛ ወደ experiment ኡ እንሄዳለን ማለት ነው። ያ ማለት ድምፅ እንሰጠዋለን እዚህ ጋር ከዛ ድምፁ ሲሰጥ የእነዚህ ነገሮች እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን የምናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ልክ እነዚህ zoom አድርገን ብናያቸው ወደ ውስጥ በደንብ አጉልተን ብናያቸው የሚያሳዩን ሶስት ክፍሎች አሉ። ይሄ ልክ ይቺ የመጀመሪያ ክፍል ካያችኋት ይችኛው የምንላታለን ማለት ነው። malleus ወይም ደግሞ hammer እያልን እንጠራታለን ማለት ነው። ይህን ያልንበት ምክንያት ምንድነው? ልክ የ hammer ወይም ደግሞ የመዶሻ ቅርጽ ስለምትመስል ነው። ልክ የዚህን አይነት የተወሰነ ስለሚመሳሰሉ hammer እያልን እንጠራታለን፣ ወይም ደግሞ መዶሺት እንላታለን በአማርኛው። ከዚ ቀጣይ ደግሞ ሁለተኛዋ ክፍል ደግሞ ሁለተኛዋ የአጥንት ክፍል ደግሞ ምንድነው የምትባለው? incus ወይም ደግሞ anvil ትባላለች። ያ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር anvil ማለት ልክ መስፊት ወይም ደግሞ የብረት ቅርጻ ቅርጽ ለማውጣት የምንጠቀምበት አይነት ነገር ነው። ልክ የዚህን አይነት ቅርጽ ስላላት እንላታለን ማለት ነው። መስፊት እያልን ልንጠራት እንችላለን። ከዛ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የመጨረሻውን ሶስተኛውን ቅርጽ ካያችኋት እሷን ደግሞ ምን እንላታለን ማለት ነው? stirrup እንላታለን ወይም ደግሞ እርካቢት እንላታለን። እርካብ ማለት ምን ማለት ነው? ልክ ወደ ፈረስ የምንወጣጣበት እዚህ ጋር ይታያችኋል። ይህ ክፍሉ ሰውየው ረግጦት ፈረሱ ላይ የሚወጣበት ክፍል ማለት ይሄኛው እርካብ ነው። ስለዚህ ከዛ በመውሰድ እርካቢት እያልን እንጠራታለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱ የአጥንት ክፍሎች እዚህ ጋር ውስጥ የምታያቸው ጥቃቅን አጥንት ክፍሎች ማለት ጎላ አድርገን በምናይበት ጊዜ እዚህን አይነት ቅርጽ ነው የሚኖራቸው። ስለዚህ ሶስቱ የራሳቸው የሆነ advantage ይኖራቸዋል። ስለዚህ አሁን ድምፁን እናስጀምረውና እዚህ ጋር እንደምታዩት ድምፅ ለመፍጠር የሚያገለግለን አንድ ቲዩኒንግ ፎርክ እያልን የምንጠራው አንድ ማሽን አለን ወይም መሳሪያ ይኖረናል። ነገር ግን ይሄ ግዴታ አይደለም። ማንኛውም ድምፅ ለምሳሌ እኔ የማወራው ድምፅ ራሱ እናንተ ጆሮ ውስጥ በሚገባበት ሰዓት በምን አይነት ሁኔታ እናንተ እየሰማችሁ ያላችሁትን ነገር የሚሆንም ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ልክ ድምፁን አስጀመር ነው። ስለዚህ ድምፁን ካስጀመር ነው በኋላ እዩት። አሁን ልክ የመጀመሪያው የጆሮ ክፍል እንደምታዩት ነው። ልክ አለፈ የድምፅ ሞገዱ ልክ ሲያገኝ ጆሮ ታምቡሩ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው። ሶስቱ ነገሮች ምን ማድረግ ይጀምራሉ? ቫይብሬት ማድረግ ይጀምራሉ ወይም መንቀጥቀጥ ይጀምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህ ቫይብሬት ማድረግ ወይም የነዚህ መንቀጥቀጥ ነው ጆሮአችን ድምፅ እንዲሰማ የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ያ የድምፅ ሞገዱ ምን ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው። እነዚህን የጆሮ ክፍሎች ማንቀሳቀስ መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደምታዩት ነው። የድምፅ ሞገዱን በሚሰሙበት ጊዜ እንደዚህ መንቀጥቀጥ ይጀምራሉ ማለት ነው። ከዛ እነዚህ በሚንቀጠቀጡበት ጊዜ ልክ መጨረሻ ላይ ያለችዋን ይችን ለምሳሌ ችርካቢት እያልን የምንጠራት ክፍል ደግሞ እዚህ ለምሳሌ ጥምዚት እያልን የምንጠራው አንድ የጆሮ ክፍል አለ እዚጋ እንደምታዩት ነው። ወይም ደግሞ ኮክሊያ እያልን እንጠራዋለን። እዚህ ክፍል ውስጥ ፈሳሽ አለ። ስለዚህ ይህንን ፈሳሽ ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ይህንን ፈሳሽ ይነካከዋል ወይም ደግሞ በሚርገበገብበት ሰዓት ይህንን ፈሳሽ ይነካካል ማለት ነው። ስለዚህ ያን ፈሳሽ በሚነካካበት ጊዜ ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው? እዚህ ከአእምሯችን ጋር ይሄ ከጆሮችን ክፍልና አእምሯችን ክፍል የሚያገናኝ nerve system አለ። ስለዚህ አእምሯችን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይሄ በመንቀጥቀጥ እነዚህ ነገሮች የተንቀጠቀጡ የሚፈጥሩትን ነገር አእምሯችን የራሱን የሆነ ትርጉም ይወስድና ምን ያደርጋል ማለት ነው? የምንሰማውን የድምፅ አይነት እንዲለይ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ እኔ የማወራው የድምፅ አይነት ወይም ደግሞ የምትሰሙት ማንኛውም አይነት የድምፅ ነገርን ለይቱ አጣርቶ የማወቅ እና የመለየት ስራው የአእምሯችን ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እያንዳንዷን የድምፅ አይነት እያንዳንዷን የምትፈጠር ማንኛውንም ነገር ጆሮአችን ጋር የሚገባ ማንኛውንም ነገር አእምሯችን እየተረጎመ ድምፁ ልክ እኛ በምንሰማው መልኩ ወይም እኛ በምንረዳው መልኩ ያስቀምጣል ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ ግን ድምፅ እንዲፈጠር የሚያደርገው ነገር እነዚህ ነገሮች መርገብገብ መቻል አለባቸው። እነዚህ ነገሮችን እንቅስቃሴ የሚፈጥር የድምፅ አይነት ካልሆነ ምን መሆን አይችልም ማለት ነው። ድምፅ ወደ ጆሮአችን አልገባም ወይም ደግሞ እኛ የምንሰማው ድምፅ አይሆንም የሚለውን ነገርም በደንብ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ external part ወይም pinna እያልን የምንጠራው ክፍል ምን ያደርጋል? አሁን እዚህ ጋር ከምታዩት wave ኦቹ ልክ በዚህ ጋር ሊያልፉ ሲሉ ምን ያደርጋል ማለት ነው። እነዚህን collect ያደርጋቸው ይሰበስባቸውና ወደ ድምፅ ቱቦ ያስተላልፋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ስራው ይሄ ነው። አሁን ለምሳሌ ጆሯችን የውጭኛው ክፍል ባይኖር ብዙ የድምፅ ሞገዶችን ወደ ውስጥ መግባት ስለማይችሉና እዚህም ውስጥ ላይ ያሉትን የጆሮ ክፍሎቻችንን ማንቀሳቀስ ስለማይችሉ ድምፁን በደንብ መስማት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ምሳሌ እዚህ ጋር እናንሳ። ለምሳሌ ትልልቅ ጆሮ ያላቸው ሰዎች ምን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። በጣም ብዙ የድምፅ ሞገድ መሰብሰብ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ የድምፅ ሞገድ መሰብሰብ የሚችሉ ከሆነ ደግሞ በቀላሉ ድምፅን መረዳት ይችላሉ ወይም ደግሞ ከርቀት የተለያዩ ድምፆችን የመስማት tendency ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የጆሮ ቅርጽ በራሱ የራሱ የሆነ ምን አለው ማለት ነው advantage አለው ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት ስራው የድምፅን ሞገድ ወይም ደግሞ የ sound wave እያልን የምንጠራውን ነገር ሰብስቦ ወደ ውስጠኛው የጆሮአችን ክፍል ማስገባት ይሆናል ማለት ነው ትልቁ advantage። ስለዚህ ሌሎችም የጆሮ ክፍሎቻችን ምን ምን አይነት ነገር ይሰራሉ የሚለውንም በደንብ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውንም ድምፅ ስትሰሙ እነዚህ የጆሮ ክፍሎቻችን ሁል ጊዜም ቢሆን ምን ላይ ናቸው ማለት ነው? እንቅስቃሴ ላይ ናቸው ማለት ነው። አስቡት እንግዲህ እነዚህን ማንቀሳቀስ የማይችል ድምፅ ከሆነ ለእኛ ሊሰማን የሚችል ነገር አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ካለን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንሰማው ድምፅ እስከምን ያክል ድረስ ነው የሚለውን በደንብ ማየት እንችላለን። አሁን የሳይንሳዊ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ምንድን ነው የሚለን ማለት ነው የሰው ልጅ ሊሰማ የሚችለው የድምፅ መጠን ከዜሮ decibel እስከ መቶ አርባ decibel ያለውን የድምፅ መጠን ወይም ደግሞ የድምፅ ሞገድ መስማት ይችላል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት decibel የምንለው ምንድነው የድምፅን መጠን ወይም ደግሞ የድምፅን ከፍና ዝቅ ማለትን ሊለካልን የሚችል unit ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ቁመት ስንለካ ሁለት ሜትር፣ ሶስት ሜትር፣ አራት ሜትር እንደምንለው mass ስንለካ ደግሞ ሁለት ኪሎ ግራም፣ ሶስት ኪሎ ግራም እያን እንደምንጠራ ሁሉ የድምፅ መጠን ድምፁ ምን ያክል ከፍ ብሏል፣ ምን ያክል ዝቅ ብሏል የሚለው ነገር ለማወቅ ስንፈልግ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህን ዴሲቤል የሚሉ ነገሮችን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የድምፅ መለኪያ ነገሮች ናቸው። ምናልባትም ይህንን ሰምታችሁ የምታውቁ ከሆነ ከተማ ውስጥ ያሉ ለምሳሌ የተለያዩ ቤቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም የተለያዩ ነገሮች ይሆናሉ። ስለዚህ ከተማ እንዳይረብሹ ከዚህን ያክል ዴሲቤል በላይ ድምፅ ማውጣት አይቻልም ተብሎ ሊታወጅ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚነግሩን የድምፅን መጠን ምን ያክል መሆኑን ሊያስረዱ የሚችሉ ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ከዜሮ እስከ መቶ አርባ የሚሆኑ ደሲቤል ሊሰማ ይችላል ይላል። ነገር ግን እስከ መቶ አርባ ይስማ እንጂ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ከመቶ ሰላሳ ደሲቤል በላይ የሆነ ድምፅ ያለባቸው አካባቢዎች ጋር የሚውል ከሆነ ሰውየው ምን ይሆናል ማለት ነው? ከፍተኛ የሆነ ጆሮ ላይ damage ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ damage ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሰውየው ከጊዜ በኋላ እንዳይሰማ ያደርጋል ማለት ነው። ማለት በጣም ትልልቅ ድምፅ ስለሚሆን እዛ ትልልቅ ድምፅ በሚፈጠርበት ሰዓት ጆሮችን ውስጥ ያሉ እነዚህ ክፍሎች እነዚህ የሚንቀጠቀጡ ክፍሎች ምን ያደርጋሉ ማለት ነው damage ይሆናል ወይም ደግሞ ይጎዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተጎዱ ማለት ደግሞ እኛ የሚመጣውን ድምፅ መስማት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በደንብ የሚያስረዳን የሰው ልጅ ትክክለኛ የሆነ ደሲቢል ወይም ደግሞ ዝቅተኛ የሚባሉ መስማት የምንችላቸው ደሲቢሎች ጋር ረጅም ሰዓት መቆየት እንዳለብንና ብዙ ድምፅ የሚፈጠርበት አካባቢ ላይ አዘውትረን አለመሄድ ወይም ደግሞ የጥንቃቄ ነገሮችን ማድረግ ለምሳሌ አሁን የሚደረጉ headphone ካለ በዛ መሰረት እነዚን የጥንቃቄ safety issue እያልን የምንጠራቸው ነገሮች በመጠቀም ትልልቅ ድምፅ የሚፈጠሩባቸው አካባቢዎችን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ግን እዚህ ዋናው important ነገር ምንድነው? ከዜሮ decibel በታች ከሆነስ ከዜሮ decibel በታች ከሆነ ለምንድነው ድምፅ የማንሰማ? አሁን ለምሳሌ ከዜሮ decibel በታች የሆነ አንድ ድምፅ እዚህ ጋር create ብናደርግ አሁን እዚህ ካያችሁት ምን ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይሄ ሞገዱ ይሄዳል። ልክ ጆሮችን እየሰበሰበ እየሰበሰበ የውጨኛው የ outer ክፍል ያስገባቸዋል እነዚህ የድምፅ ሞገድስ። ነገር ግን እነዚህ የድምፅ ሞገድስ እዚህ ጋር እንደምታዩት የጆሮአችንን ክፍል ማርገብገብ ይቻሉ እንደዚህ ጋር ያለውን ይታያቸዋል። ስለዚህ ear drum ወይም ደግሞ የጆሮ ታምቡር የሚባለውን ክፍል ማንቀሳቀስ አልቻለም። ውስጥ ላይ ያሉትን እነዚህ ደቃቃ አጥንት እያልን የምንጠራቸውም ነገሮችንም እነሱንም ማንቀሳቀስ አልቻለም። ስለዚህ ምንም አይነት እንቅስቃሴ መፍጠር ስላልቻለ ወይም ደግሞ አቅም ስለሌለው እኛ ድምፅ ምን ይሆናል ማለት ነው? ድምፅ እንዳልተፈጠረ ወይም ደግሞ ጸጥ እንዳለ ነገር ነው ማለት ነው የሚሰማን ለኛ። ስለዚህ ምንም አይነት ድምፅን መስማት አንችልም ወይም ደግሞ መንቀሳቀስ አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ከዜሮ decibel በታች የሆኑ ነገሮችን እኛ መስማት አንችልም። ነገር ግን ውሾች ምን ይባላል? ውሾች ግን ከሰው ልጅ የበለጠ ድምፆችን መስማት ይችላሉ ይባላል። ትንንሽ ድምፆችን መስማት ይችላሉ እስከ negative አምስት decibel ድረስ። እንግዲህ በጣም የወረደ decibel ም ቢሆን ውሾች ሊሰሙ ይችላሉ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የውሾች የጆሮ ክፍላቸው የተሰራው ምንድን ነው ማለት ነው? በቀላሉ በትንንሽ የድምፅ wave ወይም ደግሞ የ sound wave እያልን በምንጠራው ነገር መንቀሳቀስ እንዲችሉ ተደርገው ነው ማለት ነው የተሰሩት። ስለዚህ በሚፈጠሩበት ጊዜ ውሾች በጣም በቀላሉ መንቀሳቀስ የሚችሉ የጆሮ ክፍሎች ስላሏቸው በጣም በትንንሽ sound wave ምን መሆን ይችላሉ ማለት ነው፣ እንቅስቃሴ ይፈጥራሉ። ያን እንቅስቃሴ የፈጠሩ ማለት ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው፣ እነሱ ድምፅ መስማት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ ያየ ነው የሰው ልጅ የትኛውን የድምፅ መጠን ሊሰማ ይችላል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ድምፅ እንዴት ነው ልንሰማ የምንችለው? የትኛውን የድምፅ ሬንጅ ወይም ደግሞ የትኛውን የድምፅ ሞገድስ እኛ መስማት እንችላለን የሚለውን በደንብ አይተናል። ስለዚህ ምንጊዜም ቢሆን ለጆሮቻችን በጣም ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን። ድምፅ የሚፈጠርባቸው አካባቢ፣ ከፍተኛ የሆነ ጩኸት የሚበረታባቸው አካባቢ ለረጅም ጊዜ የምናዘወትር ከሆነ እነዚህ ነገሮች ዳሜጅድ ስለሚሆኑ ስለዚህ የምንፈልጋቸውን ድምፆች መስማት ስለማያስችለን ወይም ደግሞ ከጊዜ በኋላ ጆሮችን ክፍል እየተጎዳ መሄድና መስማት ወደማንችልበት ደረጃ ሊወስድን ስለሚችል ምንጊዜም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። የተለያየ ፋክተሪ ስትገቡ ለሴፍቲ ወይም ደግሞ ለጥንቃቄ የተዘጋጁ እንደዚህ አይነት ድምፅ ማስቀረት የሚችሉ መሳሪያዎችን መጠቀም እንዳትረሱ ለማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ transmissions of sound ወይም ደግሞ የድምፅ መተላለፍ የሚለውን ይሆናል። ስለዚህ የድምፅ መተላለፊያ መንገዶች ምንድን ናቸው? ድምፅ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንዴት ይተላለፋል የሚለውን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው። ይህም ማለት አንድ ድምፅ ከተፈጠረበት ቦታ ጀምሮ ድምፁን ወደሚሰማው አካል እስከሚደርስበት ጊዜ ያለው ምን አይነት ሁኔታ ነው፣ በምን በምን አይነት ሁኔታዎች ሊያልፍ ወይም ሊተላለፍ ይችላል የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህም ጋር የሚለው ምንድን ነው? the materials which the sound traveled and reached your ear is called a medium ነው የሚለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እያልን ያለው ነገር ምንድነው? ድምጽ በሚተላለፍበት ጊዜ አንድ የተፈጠረ ድምፅ ወደ እናንተ ጆሮ እንዲደርስ የሚያደርገው የመተላለፊያ መንገዱ ምን እያልን እንጠራዋለን ነው የሚለን። ማከናወኛ ወይም ማስተላለፊያ ወይም ደግሞ ሚዲየም በምን አይነት ሁኔታ ነው ያለፈው? ያንን ድምፅ ሊያስተላልፍ የቻለው ነገር ምንድን ነው? ያ የሚተላለፍበቱ ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር የሚገልጽልን ነገር ነው ሚዲየም ወይም ደግሞ ማስተላለፊያ ወይም ማከናወኛ እያል የምንገልጸው ማለት ነው። ድምፅ ከሚተላለፍበት ነገር አንዱ አየር ነው። ድምፅ በአየር ይተላለፋል። ስለዚህ transmissions of sound through air ወይም ደግሞ ድምፅ በአየር የመተላለፍ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውንም እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ድምፅ ሊተላለፍ የሚችለው በአየር ሊተላለፍ ይችላል። በ solid ነገሮች ወይም በጠጣር ነገሮች ሊተላለፍ ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ በፈሳሽ ወይም በ liquid ነገሮች ደግሞ ሊተላለፍ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ድምፅ ሊተላለፍባቸው የሚችሉ ነገሮች ናቸው የሚሆኑት። ስለዚህ በአየር ድምፅ እንዴት ይተላለፋል የሚለውን እናይና ከዛ በኋላ ደግሞ በፈሳሽና በሶሊድ ሲተላለፍ ምን ይመስላል፣ ከዛ ደግሞ አንዱ ከአንዱ በምን በምን አይነት ሁኔታ ሊለያዩ ይችላሉ የሚሉትንም በዛው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ድምፅ በአየር ይተላለፋን ስንል አብዛኛውን ጊዜ እኛ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያችን ውስጥ ከምንጠቀምባቸው መንገዶች አንዱ ድምፅ በአየር የሚተላለፍበትን ሁኔታ ነው የሚሆነው። ልክ ከጓደኞቻችሁ ጋር ለማውራት ወይም አስተማሪ በሚያስተምርበት ጊዜ የሚያስተምረውን ነገር ለመስማት ማንኛውንም ነገር ለማከናወን ድምፅ በአየር ተላልፎ ወደ እናንተ ጆሮ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ድምፅ ከተፈጠረበት ቦታ ተነስቶ እናንተ ጆሮ ውስጥ ለመድረስ የግድ አየር ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ በአየር ተላልፎ ነው እናንተ ጆሮ ጋር ሊደርስ የሚችለው ማለት ነው። አሁን እዚህም ጋር እንደምታዩት ልጅ አንድ ልጅ እና አንድ አባት አለ። ስለዚህ ልጁ አባቱን በሚጠራበት ጊዜ ድምፁ በአየር የሚተላለፍበትን ሁኔታ እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ነው። ፍጥነቱም ድምፁ የሚተላለፍበት ፍጥነትም ይህንን ነው የሚመስለው። ምክንያቱም ድምፅ በአየር ሲተላለፍ የተወሰነ የመዘግየት ወይም ደግሞ ቀስ ብሎ የመጓዝ ነገር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ፍጥነቱ ይቀንሳል። ልክ ድምፁ እንደተፈጠረ ወደ አሁኑ አይደርስም ማለት ነው። የተወሰነ የ time gap ይኖራል። በተለይ ደግሞ በሁለቱ መካከል ያለው ርቀት ያ ማለት ድምፅ በሚፈጠርበትና ድምፅ በሚቀበለው ሰውዬ መካከል የሚኖረው ርቀት እየሰፋ እየሰፋ በሚሄድበት ጊዜ ድምፅ በአየር ለመተላለፍ ረጅም ጊዜ ይወስድበታል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ከርቀት የሚፈጠሩ ድምፆችን የማንሰማቸው ምንድን ነው? ድምፅ ራሱ ጉልበት ስለሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ረጅም ርቀት በሚጓዝበት ጊዜ ድምፁ እየጠፋ እየጠፋ ወይም ደግሞ እየባከነ እየባከነ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ድምፁ ከርቀት በሚሆንበት ጊዜ ላይሰማ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ፍጥነቱ በጣም እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ጋር ሊደርስበት የሚችለው ጊዜ በጣም ይረዝማል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ድምፅ በ liquid ወይም ደግሞ በፈሳሽ አካላቶችም ጋር መተላለፍ ይችላል። ስለዚህ በፈሳሽ አካላቶች ይተላለፋል አይተላለፍም የሚለውን እዚህ ጋር አንድ experiment መስራት እንችላለን። የምንሰራው experiment ምንድን ነው የሚሆነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ alarm clock አለን ወይም ደግሞ ሰዓት አለን። ስለዚህ ይሄ ሰዓት የራሱ የሚያወጣው ድምፅ ይኖራል። ስለዚህ ይሄ ድምፅ ልክ እንደምታዩት ነው። አሁን አየር ላይ እያለ ልጅቷ ይህንን ድምፅ መስማት ትችላለች። ከዛ በኋላ ግን ይህንን ውሃ ውስጥ ብንከተውና ውሃ ውስጥ ሆነ ደግሞ ሊሰማ ይችላሉ የሚለውን ድምፅ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። እስካሁን ልጅቷ እየሰማችሁ ነበረ። ድምፁ ወደዚህ እየተላለፈ ነው ያለው። ድምፁን በደንብ መስማት ትችላላችሁ እናንተም። ከዛ በኋላ ምን አደረግነው ማለት ነው? ይህ ወደ ውሃ ውስጥ ያስገባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ ውስጥም ከገባ በኋላ ልክ እንደምትሰሙት ነው። ድምፁ ራሱ ይሰማል። እሷም ልጅቷ እየሰማችው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን ነገር ምንድን ማለት ነው? ውስጥ እዚህ አላርም ጋር የተፈጠረው ድምፅ በውሃው በኩል አልፎ ወደ ውጭ መሰማት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን ምንድን ነው ማለት ነው? ድምፅ ራሱ በውሃ መተላለፍ እንደሚችል ውሃም አንድ የድምፅ ማስተላለፊያ ሆኖ ልንጠቀምበት ወይም ሊያገለግለን እንደሚችል ከዚሁ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ ድምፅ በ solid አካላቶች ወይም ደግሞ ጠጣር በሆኑ አካላት ጋር የሚተላለፍበትን ሁኔታ እናያለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ሰው ጆሮውን እዚህ የ table ኡ አንደኛው ጫፍ ላይ አስጠግቶ የማስደግፎ ተቀምጧል። ሌላኛው ደግሞ አንድ ሰው እዚህ ጋር ሆኖ ደግሞ ይህንን ማስመሪያ ጠረጴዛ ጋር በማስደገፍ ምን ሊያደርግ ነው ማለት ነው? ድምፅ create ሊያደርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደሚታወቀው ይህንን ማስመሪያ ወደ ላይ ወይ ወደታች ወጣችሁ ስትለቁት ምን ይሆናል ማለት ነው? በመርግብግብ የራሱ የሆነ ድምፅ ይፈጥራል። ስለዚህ ይህ እየተገበገበ የሚፈጠረው ድምፅ በ solid አካል ወይም ደግሞ በዚህ በ table ኡ በኩል አልፎ ሰውየው ጋር ይደርሳል አይደርስም የሚለውን ነገር ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይህንን እናንተም ልትሞክሩ ትችላላችሁ። ጆሮችሁን table ላይ በማስደገፍ በሌላ ጫፍ ላይ ሆኖ አንድ ሰው ድምፅ ቢያሰማ ወይም ደግሞ table ኡን ቢመታው የተወሰነ ድምፅ መፍጠር እንዲችል አድርጎ ቢመታው ድምፁን በትክክል እናንተ መስማት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን ምንድን ነው? ድምፅ በምን መተላለፍ እንደሚችል ነው ማለት ነው። በ solid objects ወይም ደግሞ በጠጣር አካላቶችም ጋር መተላለፍ እንደሚችል የሚያሳየን ነው የሚሆነው። አሁን ይህንን experiment እንስራ። ልክ አሁን አዳምጡት በደንብ ስለዚህ እንደሰማችሁት ነው። ልክ ድምፁ እስካሁን እንደተፈጠረ ነው ያለው። ስለዚህ የተፈጠረውን ድምፅ ደግሞ ሰውየው በጆሮ መስማት ይችላል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ በደንብ መረዳት ያለብን ነገር ድምፅ አሁን በአየርም በውሃም እንደዚሁም ደግሞ በ solid objects ወይም ደግሞ በጠጠራ አካላቶች እንደሚተላለፍ አይተናል። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ በየትኞቹ የበለጠ ሊተላለፍ ይችላል ወይም ደግሞ በፍጥነት ሊተላለፍ ይችላል የሚለውን ብናይ እዚህ ጋር አንድ experiment ተጨማሪ ነገር መስራት እንችላለን። አሁን ሰውየው እዚህ ጋር እንደሚያሳየን በአየር ሲተላለፍና እንደዚሁም ደግሞ በሶሊድ ወይም ደግሞ በዚህ በቴብሉ በኩል አልፎ ሲሄድ የሚያሳየን የድምፅ ፍጥነት ተመልከቱት። ስለዚህ የትኛው ይፈጥናል ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ፍጥነታቸውን ተመልከቱት። የድምፅ ሞገድ ወደ ሰው ጆሮ ለመድረስ የትኞቹ ጋር ሲጠቀም በፍጥነት እንደሚሄድና የትኞቹ ጋር ደግሞ ቀስ እያለ እንደሚሄድ መለየት ትችላላችሁ። ስለዚህ በቴብሉ በኩል ወይም ደግሞ በሶሊድ በኩል ሲሄድ ካያችሁ በጣም ፈጣን ነው። ነገር ግን በአየር ተላልፎ የሰውየው ጆሮ ጋር ለመድረስ በሚሞክርበት ጊዜ እንደምታዩት ነው ቀስ እያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ የድምፅ ሞገድ በ solid objects በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ሲኖረው በአየር በሚተላለፍበት ጊዜ ግን ትንሽ የሆነ speed ይኖረዋል። ወይም ደግሞ ከጠጣር አካላቶች አንጻር በምናይበት ጊዜ በጣም ቀስ እያለ የሚሄድ መሆኑን በደንብ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሳይንሱም እዚህ ጋር የሚለን ምንድን ነው? solids are better ትራንስሚተርስ ኦፍ ሳውንድ ዛን ሊኩድ ኤን ኤር ነው የሚለን። ስለዚህ እያልን ያለው ምንድን ነው? ጠጣር አካላቶች ከፈሳሽና ከአየር ይልቅ የተሻለ ድምፅ ማስተላለፍ ይችላሉ፣ በፍጥነት ድምፅ ማስተላለፍ ይችላሉ ነው እያለን ያለው። ከዛ ከአየር ይልቅ ደግሞ ፈሳሽ የተሻለ ይሆናል፣ ከፈሳሽ ደግሞ solid የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ድምፅ የማስተላለፍ ፍጥነታቸውንም ካየን በደንብ ማስተላለፍ የሚችለው ወይም ደግሞ ድምፅ በፍጥነት የሚተላለፈው solid አካላቶች ጋር ይሆናል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ በ liquid አካላቶች ይተላለፋል። ከዛ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በአየር ይተላለፋል ማለት ነው። ስለዚህ ድምፅ በሶስቱ ነገሮች እንደሚተላለፍ ካየን ድምፅ ላይተላለፍበት የሚችል ምክንያት ይኖራል ወይ ወይም ደግሞ ድምፅ ከአንድ ቦታ ተፈጥሮ ወደ ሌላኛው ቦታ የማይሄድበት ወይም የማይተላለፍበት ጊዜ ሊያጋጥም ይችላሉ የሚለውን አንድ ተጨማሪ ነገር ማየት እንችላለን። ስለዚህ ድምፅ የማይተላለፍበት ነገር ውስጥ አንዱ ምንድነው የሚሆነው? vacuum ወይም ደግሞ ኦና እያልን የምንጠራው system ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህም ጋር እንደሚለን ሳውንድ ካኖ ትራቨል ስሩ ቫኪዩም ነው የሚለን። ስለዚህ በኦና ውስጥ ድምፅ መተላለፍ አይችልም ይለናል። ስለዚህ በኦና ውስጥ ድምፅ መተላለፍ አይችልም ስንል ኦና የሆኑ አካላቶች ውስጥ የሚፈጠር ድምፅ ወደ ውጭ ወጥቶ ሰው ሊሰማው የሚችል ወይም ደግሞ ድምፁ ከዛ አካል ወጥቶ ወደ ሌላ ሊተላለፍ አይችልም። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን ነገር ምንድን ነው? የግድ ድምፅ ለማስተላለፍ medium ያስፈልገናል። ያ ማለት አስተላላፊ ነገር ያስፈልገናል። solid ሊሆን ይችላል፣ liquid ሊሆን ይችላል፣ air ሊሆን ይችላል። ከሶስት ነገሮች አንዱን ካላገኘ ግን ድምፅ አይተላለፍም ማለት ነው። ይሄ ማለት ለምሳሌ ኤሌክትሪክ የምታስታውስ ከሆነ ኤሌክትሪክ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለማስተላለፍ አሁን ገመድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ልክ እንደዛ ውሰዱት። ድምፅም ከአንድ ቦታ ተነስቶ ወደ ሌላ ቦታ ለመጓዝ የግድ አስተላላፊ ነገር ያስፈልገዋል። ያ የሚያስተላልፈው ነገር ግን solid ሊሆን ይችላል፣ liquid ነገር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ air ሊሆን ይችላል። ከሶስቱ ነገሮች ውጭ ከሆነ ግን ድምፅ እንደማይተላለፍ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ተጨማሪ ነገር እዚህ ጋር እንስራና ድምፅ በየትኛው medium ላይ ይተላለፋል ወይም በየትኛው ሁኔታ ላይ ደግሞ ላይተላለፍ ይችላል የሚለውንም ኬስ በደንብ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን experiment ለመስራት የምንጠቀምበት material የሚሆነው አንድ ስልክ ያስፈልገናል። በዚህ case ማንኛውም ድምፅ መፍጠር የሚችል ነገር መሆን ይችላል። ስለዚህ ስልኩ ምን ይሆናል ማለት ነው? በስልካችን የሆነ ድምፅ መፍጠር የሚችል ነገር ወይም ሙዚቃ ነገር ልንከፍትበት እንችላለን። አሁን በዚህ case አንድ classical እንክፈትና ልክ እንደዚህ ነው እንደምትሰሙት ነው። ስለዚህ ስልኩ እየተጫወተ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ድምፅ እያሰማ ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ይህንን እዚህ አንድ ኮንቴነር አለን ወይም ሲሊ እንደ ጣሳ ነገር አለን። ጣሳ ከላይ እንደምታዩት ክፍት ነው። ያ ማለት ውስጡ አየር አለው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ልክ ስልኩን እንደዚህ አድርገን እዚህ ውስጥ እንከተዋለን። ልክ ስልኩን ጣሳ ውስጥ ካስቀመጥን በኋላ ምን እናደርገዋለን ማለት ነው፣ ከላይ በደንብ እንከድነዋለን ማለት ነው። አሁን ተጨማሪ አየር እንዳይገባ ከላይ ከከደነው በኋላ ልክ እንደዚህ አይነት system አለን። ይህ system ምንድነው የሚያደርገው? እዚህ ጋር ካያችሁት ይህንን ውስጥ ያለውን አየር ማውጣት የሚችል ማሽን ነው ያለን እዚህ ውስጥ። ስለዚህ ይሄኛውን air suck ማድረግ የሚችል ፓምፕ ነው። ስለዚህ ይሄ ፓምፕ ውስጥ እዚህ ጣሳ ውስጥ የነበረውን አየር ሙሉ በሙሉ suck አድርጎ ያወጣል። ስለዚህ አየሩ ሙሉ በሙሉ ወጣ ማለት ያ አካል ምን ይሆናል ማለት ነው? ኦና ይሆናል። ያ ኦና ወይም vacuum ማለት ምንም አይነት solid ም liquid ም ወይም ደግሞ ጋዝም የሌለበት ቦታ ከሆነ ኦና ወይም vacuum እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አየሩ ሙሉ በሙሉ ከዚህ እናወጣዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በምናደርግበት ጊዜ አሁን ይችን on ብናደርጋት እዚህ ጋር በደንብ ተመልከቱ። ውስጥ ያለውን የአየር መጠን የሚነግረን ከላይ gauge አለን ወይም ደግሞ መለኪያ መሳሪያ አለን ከላይ። ይህ መለኪያ መሳሪያ የሚያሳይ ምንድነው? ለምሳሌ ሀያ pressure አካባቢ ያለው air ውስጥ ላይ እንደነበረ ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ይህንን አየር ሙሉ በሙሉ ከወጣ ይሄ part zero ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ በሚሆንበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? ድምፁ ውስጥ ላይ ይተላለፋል አይተላለፍም ያለውን ነገር ለመለየትም እንደዚሁ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ውስጥ ላይ አየር ሙሉ በሙሉ ተመጦ ማለቁን የሚነግረን ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን on እናደርገውና ካያችሁ በደንብ አስተውሉት፣ ድምፁንም እየሰማችሁት በዛው ልክ ስለዚህ እንደሰማችሁት ነው። አሁን ልክ አየሩ ሙሉ በሙሉ ከውስጥ ወጥቶ ሲያልቅ ያ ማለት አካሉ vacuum ሆኖ ሲቀር ወይም ኦና ሆኖ በሚቀርበት ጊዜ ውስጥ ላይ የስልኩ classical ምን ሆነ ማለት ነው እኛ ልንሰማው አንችልም ማለት ነው። ስልኩ እየተጫወተ ነው፣ ነገር ግን ድምፁ ወደ ውጭ ሊወጣ አልቻለም ወይም ደግሞ ልንሰማው አልቻልንም ማለት ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ድምፅ በምን ውስጥ ስለማይተላለፍ ነው። በ vacuum ወይም ደግሞ በኦና ውስጥ መተላለፍ ስለማይችል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ ያየ ነው ድምፅ ከአንድ ቦታ ከተፈጠረበት ቦታ ጀምሮ ወደ የሚሰማው አካል ላይ ለመድረስ የተለያዩ ቦታዎች እንደሚያስፈልጉት እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሚዲየም እያልን እንደምንጠራቸው። ስለዚህ ድምፅ በሶሊድ በሊኩዊድ እንዲሁም በአየር ወይም ደግሞ በጋዝ ሊተላለፍ እንደሚችል አይተናል። ነገር ግን አየር በምን አይተላለፍ ማለት ነው። አየር ደግሞ በቫኪዩም ወይም ደግሞ በኦና ውስጥ ሊተላለፍ እንደማይችል በደንብ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የነበረን ነገር ይህንን ይመስላል። ሰላም ቆዩ። እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው speeds of sound in air ወይም ደግሞ የድምፅ ፍጥነት በአየር በሚሆኑበት ጊዜ ምን ይመስላል የሚለውን ነው የምናየው። ያ ማለት እንደሚታወቀው ድምፅ በተለያዩ ነገሮች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሊተላለፍ ይችላል። ያ ማለት ድምፁ ከተፈጠረበት ወደ ድምፁ ወደሚሰማበት አካል ለመሄድ በአየር በፈሳሽ ወይም ደግሞ በጠጣር አካላቶች ጋር ሊተላለፍ እንደሚችል ይታወቃል። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው የዚህን የድምፅን ፍጥነት በአየር በሚተላለፍበት ጊዜ ፍጥነቱ ምን ያክል ይሆናል የሚለውን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው። ድምፅ በአየር በሚተላለፍበት ጊዜ ከፈሳሽና ከጠጣር አካላቶች ይልቅ የሚዘገይ ይሆናል ወይም ደግሞ ትንሽ ፍጥነት ይኖረዋል። እንደሚታወቀው ድምፅ ከፍተኛ ፍጥነት የሚኖረው በሶሊድ ወይም ደግሞ በጠጣር አካላቶች ጋር ሲጓዝ መሆኑ ይታወቃል። ከዚህም በተጨማሪ በፈሳሽ በሚጓዝበት ጊዜ ደግሞ ከአየር በተሻለ ፍጥነት መጓዝ እንደሚችል ይታወቃል ማለት ነው። እዚህ ላይ በደንብ የምናየው ድምፅ በአየር በሚተላለፍበት ጊዜ ምን አይነት ፍጥነት ይኖረዋል፣ ስለዚህ ይህንን ፍጥነትስ ደግሞ እንዴት አድርገን ማወቅ እንችላለን የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። እዚህም እንደሚለን ምንድን ነው የሚለን during a thunderstorm you may see a distant lightning or flash some seconds before you hear the thunder ይለናል። so እያልን ያለው ምንድን ነው ለምሳሌ ነጎድጓዳማ በሆነ የዝናብ ወቅት እናንተ ነጎድጓዱን ድምፁን ከመስማታችሁ በፊት ምን ታያላችሁ ነው የሚለን፣ ብልጭታ ታያላችሁ። ን ያ ብልጭታውን ካየን በኋላ ከተወሰነ ሰከንድ በኋላ ደግሞ የጉርምርምታውን ወይም ደግሞ የነጎድጓዱን ድምፅ እንሰማለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ምን ያሳየናል፣ ከዚህ ነገር ምን መማር እንችላለን የሚለውን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደሚታወቀው ነጎድጓዱ የሚፈጠረው ወይም ብርሃኑ የሚፈጠረው በእኩል ቅጽበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ በእኩል ቅጽበት ተፈጥሮ ያ ማለት ብርሃኑም ድምፁም እዛ ቦታ ላይ በእኩል ፍጥነት ተፈጥሮ ነገር ግን እኛ ጆሮ ውስጥ ለመድረስ ምን ይፈልጋል ማለት ነው? የተወሰነ ጊዜ ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ብልጭታውን ካየን በኋላ ከተወሰነ ሰከንድ በኋላ ነው የምንሰማው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለምን ሆነ የሚለውን እንድናይ አሁን አንድ እዚህ ጋር ምሳሌውን እንየው ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነጎድጓዳማ የሆነ ዝናብ በሚዘንምበት ሰዓት ያለውን ስሜት እናየውና ከዛ በኋላ ምን እንደሚመስል እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ልክ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የሆነ ብልጭታው ተፈጠረ። then ብልጭታው ከተፈጠረ በኋላ ድምፁ የነጎድጓዱ ድምፅ ወደ ልጁ የሚሄድበትን ፍጥነት ተመልከቱ። ልክ አሁን ነው ልጁ ጋር ድምፁ መድረስ የቻለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው የሚያመለክተ ድምፁ ለመጓዝ ወይም ደግሞ ከዛ ከተፈጠረበት ቦታ ድምፁ ከተፈጠረበት ቦታ የልጁ ጆሮ እስከሚደርስ ድረስ ምን ይፈልጋል ማለት ነው? ጊዜ ይፈልጋል ማለት ነው። እኛም እያየን ያለነው ይህን ነው። ደግመ ልናየው እንችላለን። ልክ በደንብ ተመልከቱት። ድምፁ ከመድረሱ በፊት እንዳልኳችሁ ነው። ድምፁና ብልጭታው ወይም ደግሞ የሚታየን ብርሃንና ድምፁ እኩል ነው እዚህ ቦታ ላይ የሚፈጠረው። ነገር ግን እዚህ ቦታ ላይ ከተፈጠረ በኋላ ብርሃኑን እኛ አይተነዋል። ነገር ግን ድምፁ መቼ ነው የሚደርሰን ማለት ነው? ከተወሰነ ሰከንድ በኋላ ነው የሚደርሰን። ይሄው እንደተመለከታችሁት ነው። አሁንም ቢሆን ስለዚህ ብልጭታውን ካየው በኋላ ልጁ በኋላ ላይ ቆይቶ ወይም ዘግይቶ ድምፁን መስማት ችሏል ማለት ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚፈጠሩት በእንደዚህ አይነት ጊዜ ብቻ ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ ባቡር ከርቀት እያያችሁ አሁን እዚህም ጋር እንደሚለው ምንድን የሚለው when a train is about one kilometer away from you you can often see the smoke coming out from the nozzle before you hear the whistle ይለናል። so እያለን ያለው ምንድን ነው? ባቡሩ የሚፈጥረውን ድምፅ ከመስማታችሁ በፊት ለምሳሌ ከእናንተ ከርቀት ላይ ሆኖ ባቡሩን እየመጣ እያያችሁት ድምፁ ግን እናንተ ጋር ቶሎ አይደርስም። so ምንድነው የሚደርሰው ማለት ነው። ድምፁ በኋላ ላይ ዘግይቶ ነው እናንተ ጋር ሊደርስ የሚችል። አሁን ይህን experiment ኡን ማየት እንችላለን። ልክ አንድ ልጅ አለ እዚህ ጋር ሰው ልጁ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው። የባቡሩን ድምፅ ይሰማል። ከላይ እዩት። ልክ ባቡሩ እያየን ሆነ ከላይ እያለፈ ነው። ነገር ግን የልጁ ጆሮ ጋር የደረሰበትን ቅጽበት ተመልከቱ። አሁንም ቢሆን ባቡሩ ድምፅ ባወጣበት ቅጽበት ባቡሩ ጋር የተፈጠረው ድምፅ ልጁ ጋር ቶሎ አልደረሰም ማለት ነው። ዘግይቶ ነው እየደረሰ ያለው። ያ ማለት ይሄ ድምፅ ከአንድ ቦታ ተላልፎ ወደ ሌላኛው ቦታ ለመድረስ ጊዜ ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ያ የሚፈልገው ጊዜ ረዘም እያለ በሄደ ቁጥር ፍጥነቱ እየቀነሰ እየቀነሰ እንደሚመጣ የሚያሳየን ሁኔታ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ድምፅ በተፈጠረበት ቅጽበት ሁሉም ቦታ ላይ በአንዴ መድረስ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ቦታ ላይ ለመድረስ የራሱ የሆነ ጊዜ እንደሚያስፈልገው አይተናል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ አንድ ምሳሌ እኒ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድን ነው የሚለን launching of missile ነው የሚለን። ያ ማለት ሚሳይል ሲወነጭፍ የሚያሳየን ነገርም ይህንን concept ሊያሳየን የሚችል ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ሚሳኤል የሚተኮስበት ወይም የሚወነጨፍበት ቦታ ከርቀት ሆኖ ልክ ሚሳኤሉ ሲነሳ ብርሃኑ ይታየናል፣ ወይም ደግሞ ያ ሚሳኤል ከዛ ቦታ ላይ እንደተወነጨፈ እናየዋለን። ነገር ግን የዛ የሚሳኤሉ የፈጠረው ከፍተኛ የሆነ የፍንዳታ ድምፅ ግን እኛ ጆሮ ጋር ሊደርስ የሚችለው በጣም ዘግይቶ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህንንም እዚሁ ማየት እንችላለን። አሁን እዚጋ ጋር እንደምታዩት አንድ ሰው እዚጋ ቆሟል። ስለዚህ ቆሞ እዛ ቦታ ላይ እየተመለከተ ነው ብለን እናስብና ልክ እንደምታዩት ነው። ሚሳይሉ ተወነጨፈ። ልክ ሚሳይሉ ከተወነጨፈ በኋላ የሰውየው ጆሮ ጋር ለመድረስ እንደምታዩት ነው። ይህንን ያክል ጊዜ ወሰደበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ተረዳን? ምንድን ነው አሁን ይህንን ሊያሳየን የፈለገው ነገር? ምስሉን እኛ ካየነው በኋላ ወይም ደግሞ የተፈጠረውን ነገር አይተነው፣ ነገር ግን ድምፁ ለምንድን ነው በኋላ ላይ ለእኛ የሚሰማን? ይሄ በደንብ የሚያሳየን ነገር እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለን? this suggests that the speed of sound in air is much less than the speed of light ይለናል አይደለ? እያለን ያለው ምንድን ነው ድምፅና ብርሃን በአንድ ቅጽበት ቢፈጠሩም ኖሮ ነው እያልን ያለው? ድምፅ በአየር ላይ ያለው ፍጥነት ከብርሃን ፍጥነት በእጅጉ ያነሰ ነው። ይህ ማለት ሁለቱም ነገሮች እኩል ነው የተፈጠሩት አንድ ቦታ ላይ። ነገር ግን ብርሃን ከዛ ቦታ ጀምሮ እኛ የምናይበት ቦታ ጋር ለመድረስ በጣም እጅግ ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ስላለው በዛው ቅጽበት እናየዋለን ማለት ነው። በከፍተኛ ሁኔታ ነው የሚጓዘው ብርሃን እንደሚታወቀው ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ስላለው ወዳውኑ እናየዋለን፣ ወይም ደግሞ በዛው ቅጽበት የተፈጠረ ይመስልናል። ድምፁ ግን የዘገየ ፍጥነት ስላለው ወይም ደግሞ ቀስ እያለ ስለሚመጣ እኛ ጋር ቶሎ መድረስ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ጋር ቶሎ መድረስ ስለማይችል የተፈጠረውን ነገር በአይናችን አይተ ነው እኛ ጆሮ ግን ድምፁ ለመድረስ ረጅም ጊዜ ይወስድበታል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ማስተዋል ትችላላችሁ። ለምሳሌ ከርቀት የሆነ ርችት ሲተኮስ ካያችሁ የርችቱን light ታዩታላችሁ፣ ወይም ደግሞ ብርሃኑን ታዩታላችሁ። ነገር ግን ድምፁን ትንሽ ሰከንድ ዘግይቶ ነው እናንተ ጋር የሚደርሰው። ያ ማለት ያ ርችት ድምፁን እናንተ ጋር ለማድረስ ረጅም ጊዜ ይወስድበታል። ነገር ግን የተፈጠረውን ቅጽበት ወይም ደግሞ የብርሃን እይታ ከብርሃን ጋር የሚገናኝ ነገር ስለሆነ ያ ግን ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ስላለው በዛው ቅጽበት ነው እናንተ የምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ጊዜ አያባክንም ብለን መደምደም እንችላለን ማለት ነው በዚህ case። ስለዚህ እናንተም በደንብ የሚፈጠሩ ነገሮችን አስተውሏቸው። በተለይ ደግሞ ዝናባማ በሆነ ጊዜ ልታስተውሉት ከቻላችሁ ብርሃኑ ቀድሞ ታዩታላችሁ። ከዛ በኋላ ነው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ቆይቶ ነው ድምፁን የምንሰማው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ቅጽበት ወይም ደግሞ ይህ ብልጭታ የተፈጠረበት ርቀት ከእናንተ በጣም እየራቀ እየራቀ ሲሄድ ብርሃኑን አይታችሁት፣ ድምፁ ግን እናንተ ጋር ለመድረስ ብዙ ጊዜ ይወስድበታል ማለት ነው። ሰው እነዚህ ነገሮች ለብዙ አይነት ነገር ልንጠቀምበት እንችላለን። ያ ማለት ለምሳሌ በምን ያክል ርቀት ላይ ሆኖ ያ ነገር እንደተፈጠረ መረዳት የምንችልበት ነገር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ speed of sound በ air በሚተላለፍበት ጊዜ ምን አይነት ፍጥነት ይኖረዋል የሚለውን እናያለን። እዚህ ጋር እንደሚለን ስፒድ ኦፍ of sound ኤር ኢዝ አባውት 331 meter per second at 0 degree centigrade ነው የሚለን። ስለዚህ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ መጠነ ሙቀት ባለው የአየር ክልል ውስጥ ድምፅ ለመንቀሳቀስ የሚወስድበትን ፍጥነት እዚህ ጋር ሲያሳይ ምንድን ነው የሚለን? 331 ሜትርን በአንድ ሰከንድ ውስጥ መጓዝ ይችላል። ስለዚህ በአንድ ሰከንድ ውስጥ መጓዝ የሚችለው 331 ሜትር እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። ይሄ የሚሆነው ዜሮ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው። ስለዚህ ይሄ ፍጥነቱ ነው፣ መነሻ ፍጥነት ብለን ልንወስደው እንችላለን ማለት ነው። ፍጥነቱን በደንብ እንድትረዱት እዚህ ጋር በቁጥር እንየው። ለምሳሌ በአንድ ልጅና በአንድ ትልቅ ሰውዬ መካከል የሚኖረው እርቀት 933 ሜትር ቢሆን ብለን እንውሰድ። ስለዚህ ድምፁ ለምሳሌ ልጁ የፈጠረው ድምፅ አባትየው ጋር ለመድረስ ምን ያክል ጊዜ ይወስድበታል ብለን ብናይ ልክ ተመልከቱት። ይሄ 933 ሜትር ማለት በ331 በ331 ሜትር እንደዚህ ለሶስት ቦታ ከፋፍለን ብናስቀምጠው ድምፁ ሲጓዝ ልጁ ከወጣበት ወይም ደግሞ ልጁ ከተናገረበት ቦታ ጀምሮ ሰውየው ጋር ለመድረስ ምን ያክል ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው። ልክ የመጀመሪያው 331 ሜትር ለመጓዝ አንድ ሰከንድ ይወስድበታል። ከዛ ሁለተኛው 331 ለመጓዝ ደግሞ ሁለተኛ ሰከንድ ይወስድበታል። ከዚህ የመጨረሻዋን 330 ለመጓዝ ደግሞ ተጨማሪ ሶስተኛ ሰከንድ ይወስድበታል ማለት ነው። ስለዚህ ድምፁ ከልጁ ጀምሮ አባትየው ጋር ለመድረስ ምን ያክል ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው። አሁን ይህንን አሁን ልጁ እንደምታዩት ድምፁን አወጣ። አንድ ሰከንድ፣ ሁለት ሰከንድ፣ ሶስት ሰከንድ። ልክ ሶስት ሰከንድ ሲሆን ነው ልጁ ድምፁን ካወጣበት ከሶስት ሰከንድ በኋላ አባትየው ጋር መድረስ ይችላል። ይህ የሆነበት ምክንያት አሁን እንደነገርኳችሁ ነው። ድምፅ በዜሮ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ጋር ሲጓዝ የሚኖረው ፍጥነት 331 ሜትርን በአንድ ሰከንድ መጓዝ የሚችለው በሁለት ሰከንድ ስንት ይጓዛል ማለት ነው? በሁለት ሰከንድ ላይ ይህንን እጥፍ ማድረግ ነው። ስለዚህ 331 እና 331 ብትደምሩት 662 ሜትር በሁለት ሰከንድ ይጓዛል ማለት ነው። ስለዚህ በሶስት ሰከንድ ደግሞ ስንት ይጓዛል ማለት ነው? 993 ሜትር መጓዝ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፍጥነት የምንለው ይሄ ነው። በምን ያክል ጊዜ ውስጥ ምን ያክል ርቀት መሸፈን ቻለ የሚለውን ነገር የሚያሳይ ነው። ስለዚህ በእያንዳንዷ ሰከንድ ድምፅ 331 ሜትር በሰከንድ መጓዝ ይችላል የሚለውን እዚህ ጋር አሳይቶናል ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለን the speed of sound increases by 0.6 meter per second for every degree Celsius increase in temperature ይለናል። በደንብ እዩት። አሁን 331 meter per second የሆነው 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ያለው መጠነ ሙቀት ላይ ነው። ነገር ግን የዚህ temperature እየጨመረ እየጨመረ ሲሄድ የድምፁን ፍጥነት አብሮ እየጨመረ እየጨመረ እየጨመረ ይሄዳል ነው የሚለን። ስለዚህ በምን አይነት ፍጥነት ነው የሚጨምረው ካለን አንድ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲጨምር 0.6 ሜትር በሰከንድ የሆነች ፍጥነት ይጨምራል። ልክ ሁለት ሲሆን ደግሞ እቺ እጥፍ ትሆናለች። 1.2 meter per second እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ temperature ኡ እየጨመረለት ሲመጣ ምን እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው speed ኡ። ስለዚህ speed ኡ ወይም ደግሞ የድምፁ ፍጥነት ራሱ አብሮ እየጨመረ እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ ሞቃታማ አካባቢ ላይ የተሻለ ፍጥነት ይኖረዋል የሚለውን ነው የሚያሳይም ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ምንድን ነው የሚለን speed of sound in air at any temperature is ይልና ፎርሙላ እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል። ይህን ፎርሙላ በደንብ ተመልከቱት። ይሄ VT የምንለው V ማለት speed አይደለ? የ speed ምልክት ነች አይደለ? ስለዚህ V T ማለት ደግሞ temperature ነች። temperature ከሆነች ግርጌ ላይ ነው የምትጻፈው እንደዚህ። ስለዚህ speed ኡ በማንኛውም temperature በሚሰጠን temperature ውስጥ calculate ማድረግ ብንፈልግ ምንድነው የምናደርገው? ዊች ኢዝ ኢኳልስ ቱ ይለንና initial ኡን ያ ማለት velocity ውን ወይም ደግሞ ይሄን speed ኡን 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ያ ማለት 331 ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ V naught ሲደመር 0.6 ሲባዛ በ temperature ኡ አድርገን ለአንድ ዲግሪ ሴንቲግሬድ እናካፍለዋለን ነው የሚለን። ለአንድ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማካፈል ነው unit ኡ እንዲጠፋ ነው እንጂ በአጭሩ temperature ኡ በዲግሪ ሴንቲግሬድ ካስቀመጣችሁት ይህንን unit አለመጻፍ ትችላላችሁ። ከስር ያለውን ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት በአጭሩ 06 በተሰጣችሁ temperature ጋር ብታባዙት በዛ temperature ውስጥ ምን ያክል speed እንዳለው ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ፣ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ፣ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ speed ኡ ምን ያክል ነው ተብላችሁ ብትጠየቁ እዚህ ጋር T በምትባለው ቦታ እነሱን ቁጥር እያስገባን ነው የምንሰራው ማለት ነው። በደንብ ግልጽ እንዲሆን በቁጥር እንሰራዋለን። አሁን ይህን ፎርሙላ በደንብ ለመጠቀም አንድ ነገር ምን ይለናል እዚህ ጋር በስፒድ ኦፍ ሳውንድ አት ዜሮ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ is ብላንክ ይለናል አይደለ? ስለዚህ የድምፅ ፍጥነት በ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ባለው temperature ውስጥ ምን ያክል ይሆናል ነው እያለን ያለው አይደለ? ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን የተሰጠን velocity እዚህ ጋር ፎርሙላው ምንድን ነው የሚለን? velocity በተሰጠን temperature ውስጥ initial ኡን እንደምራለን። ከዛስ ከማን ጋር ነው የምንደምረው? ዜሮ ነጥብ ስድስትን ከ temperature ጋር አባዝተን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ በጣም ቀላል ነው። ይችኛዋን substitute ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። አሁን initial velocity ወይም ደግሞ velocity ው at ዜሮ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ምን ጊዜ ማወቅ ያለባችሁ ዜሮ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ 331 ሜትር በሰከንድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ 331 ሜትር per ሰከንድ ሲደመር እንላለን። ከዛስ 0.6 ሲባዛ temperature ኡ ስንት ነው? የተሰጠን temperature 10 አይደለ? ስለዚህ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የማደርገው ማለት ነው። ከዛስ ሲካፈል ለስንት ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይለኛል? እዚህ ጋር ለአንድ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ትሆናለች ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ይቺ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይችኛዋን ዲግሪ ሴንቲግሬድ ታጠፋታለች። ከዛ ይችኛዋን ዲግሪ ሴንቲግሬድ ካጠፋቻት በኋላ speed ኡ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት 0.6 ሲባዛ በ10 ሲባዛ በሜትር per ሰከንድ የምትል ቀረችን። መጨረሻ ላይ unit ኦቹን ስትደምሯቸው ሁለቱም ሜትር per ሰከንድ ሜትር per ሰከንድ የምትሏ ነገር ስለምትመጣለን ነው እንጂ ለአንድ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማካፈል አይጠበቅባችሁም። 0.6ን በ10 ብቻ ብታባዙት ከዛ ከ331 ላይ መደመር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው 331 ሜትር per ሰከንድ ሲደመር ይለንና ከዛ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ይሄንን ስትሰሩት 0.6ን በ10 ስናባዘው ስንት ነው የሚሆነው? ዜሮ ነጥብ ስድስት ማለት ስድስት አስረኛ ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ ስድስት አስረኛን በአስር ብታባዙት አስር በአስር ይጠፋና ስድስት ብቻ ትቀራለች። ስለዚህ 331 ሲደመር ስድስት ሜትር per ሰከንድ ቀረ ማለት ነው። ስለዚህ 331 እና ስድስት ስንት ይሆናሉ ስትደምሯቸው? ስድስት እና አንድ መጨረሻ ሰባት አይደለም 337 ይሆናል ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ ቬሎሲቲ አቴን ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ወይም ደግሞ ይሄ የተሰጠን የድምፅ ፍጥነት በ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ 337 ሜትር በሰከንድ ሆነ ማለት ነው። አሁን 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ እያለ 331 ነው የነበረው። ነገር ግን temperature ኡ ወደ 10 ከፍ ካለለት ስንት መሆን ይችላል ማለት ነው? 337 ሜትር per ሰከንድ ሆኖ መቀመጥ ይችላል ነው የሚለን። አሁን በደንብ ግልጽ እንዲሆን ደግሞ አንድ ተጨማሪ ቁጥር እንስራ እዚህ ጋር። አሁን ይህን ተጨማሪ ቁጥር ስንሰራ ምንድን ነው የሚለን? ስፒድ ኦፍ ሳውንድ አት 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስንት ይሆናል ተባለ አሁን ስለዚህ በተመሳሳይ መልኩ ነው የምንሰራው። ምንድነው የምናደርገው? ፎርሙላችን ምንድን ነው የሚለው VT is equals to 331 ሲደመር 0.6 ሲባዛ በ temperature ነው የምናደርገው ብለናል። ስለዚህ ከታች ያለችውን ቁጥር unit ለማጣፋት ብቻ ስለምንጠቀምበት ከታች ያለውን ቁጥር አለመጠቀም ትችላላችሁ፣ ተውት። ምክንያቱም ሁሉንም ነገር በቴምፕሬቸሩን በዲግሪ ሴንቲግሬድ ካስቀመጣችሁና ፍጥነቱ በሜትር per ሰከንድ የተቀመጠ ነገር ከሆነ መጨረሻ ላይ speed ኡ የሚመጣልን በሜትር per ሰከንድ መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ 331 ሲደመር ዜሮ ነጥብ ስድስት ሲባዛ በስንት እናደርጋለን ማለት ነው። temperature ኡ ስንት ነው በዚህ case? ሀያ ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ስለዚህ 331 ሲደመር ብለን መጀመሪያ የምንሰራው የትኛው ነው? ማባዛቱን አይደለም የምንሰራው። ስለዚህ 0.6ን በ20 እናባዛለን። 0.6ን በ20 ስናባዛው ስንት ይሆናል ማለት ነው? አሁን ለማባዛት እንዲቀለል ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? አሁንም 0.6 ማለት 6 አስረኛ ማለት ነው። ስለዚህ 331 ሲደመር ስድስት አስረኛ ሲባዛ በሀያ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ዜሮች አሉ። ከላይ አንድ ዜሮ አለ፣ ከታች አለ። ሁለቱ ይጣፋሉ። የላይኛው አንድ ዜሮ ነች፣ ጠፋች። ከዛ ምን ቀረ ማለት ነው? ስድስት ሲባዛ በሁለት ቀረ። ከዛ ስድስት ሲባዛ በሁለት ስንት ነው የሚሆነው? አስራ ሁለት ነው የሚሆነው። ስለዚህ አስራ ሁለት ይሆናል። ሶስት መቶ ሰላሳ አንድ ሲደመር አስራ ሁለት ደግሞ ቁልቁል ብትደምሩ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ይቺ የመጀመሪያ ይቺ አንድና ሁለት ሶስት ይሆናል። ሶስትና አንድ አራት ይሆናል። ከዛ ሶስት ትወርዳለች። 343 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ መልሳችን በመጨረሻው ስንት ሆነ ማለት ነው? 343 ሜትር per ሰከንድ ሆነ ማለት ነው። እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ ያየነው ነገር ምንድን ነው? speed of sound in air ምን ይመስላል? ስለዚህ sound በአየር በሚተላለፍበት ጊዜ ምን አይነት ፍጥነት አለው የሚለውን በደንብ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ temperature ኣችን እየጨመረና እየቀነሰ በሚመጣበት ጊዜ ልክ የ sound ኡ ወይም የድምፁ ፍጥነት አብሮ እየጨመረና እየቀነሰ እንደሚመጣ የሚያሳየን ነገር አይተናል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የትኛውም temperature ላይ የሳውንድ ስፒድ ብትጠየቁ calculate የምናደርግበት ፎርሙላ ይዘናል። ፎርሙላን ባጭሩ መጠቀም ከፈለጋችሁ ምንድነው የምታደርጉት? initial velocity ው ወይም ደግሞ ዜሮ ዲግሪ ላይ ያለው 331 አለ አይደለ? 331 ሲደመር ስንት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው? 0.6 ሲባዛ በ temperature ኡ አድርጋችሁ ብታስቀምጡት ይቺ ፎርሙላ የትኛውም temperature ላይ የ speeds of sound ን calculate ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ይመስላል። ሰላም ቆዩ። እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው speed of sound in various substances ይለናል። ያ ማለት ድምፅ በተለያዩ ንጥረ ነገሮች ውስጥ ያለው ፍጥነት ምን ይመስላል የሚለውን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ material ያ ማለት በ solid፣ በ liquid፣ በጋዝ ወይም ደግሞ በጠጣር፣ በፈሳሽ እና በአየር በሚተላለፍበት ጊዜ ምን አይነት ፍጥነት ሊኖረው ይችላል የሚለውን ነገር የምናይበት ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደሚታወቀው ድምፅ በተለያዩ ንጥረ ነገሮች ሲያልፍ የራሱ የሆነ ፍጥነት ይኖረዋል። ያ ማለት ድምፁ ከተፈጠረበት ቦታ ጀምሮ ድምፁን እስከሚሰማው አካል ድረስ ለመጓዝ የተለያየ ጊዜ ይወስድበታል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የሚወስድበት ጊዜ ስለዚህ በየማቴሪያሎቹ ምን ይመስላል ወይም ደግሞ በየንጥረ ነገሮች ውስጥ ምን ይመስላል የሚለው ነገር በደንብ የምናይበት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋርም እንደሚለው ምንድን ነው የሚለው the speed of sound in liquid and solid is not affected significantly by the change in temperature ይላል። so እዚህ ጋር እያለን ያለው ነገር ምንድን ነው? እንደሚታወቀው አየር ላይ ወይም ደግሞ ጋዝ ላይ ድምፅ በሚተላለፍበት ጊዜ በ temperature ኡ በጣም affect ይደረጋል። ያ ማለት የአየሩ ሙቀት እየጨመረ በሄደ ቁጥር የሚጓዝበት ፍጥነትም በጣም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ነገር ግን በ solid ወይም በጠጣር እና በ liquid ወይም በፈሳሽ አካላቶች ጋር በሚሄድበት ጊዜ ግን በ temperature ኡ ብዙም affect አይደረግም ወይም ደግሞ ብዙ ተጽዕኖ አይደርስበትም። temperature ኣቸው እየጨመረ ቢሄድም ፍጥነቱ ብዙም ለውጥ አይፈጥርም ነው እያለን ያለው። ስለዚህ ፍጥነት ለውጥ የሚፈጥረው በአየር በሚጓዝበት ብቻ ነው እያለን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ነገር ግን በ solid እና በ liquid ወይም ደግሞ እንደ አጠቃላይ በሶስቱ substances air ን ጨምሮ በእነሱ ግን በምን አፌክት ይደረጋል ይለናል? በት አፌክትድ ባይ ዜር ቦዲ ስትራክቸር ነው የሚለን። በደንብ ካያችሁት የድምፁ ፍጥነት affect የሚደረገው ወይም ደግሞ ተጽዕኖ የሚደርስበት በ body structure ኣቸው አይነት ነው። ያ ማለት ከአንድ material ከሌላኛ material ለምሳሌ በእንጨትና በብረት የሚተላለፍበት ፍጥነት ሊለያይ ይችላል። ሁለቱም solid ናቸው እንደሚታወቀው። ነገር ግን የሚተላለፍበት ፍጥነት ሊለያይ ይችላል። ምክንያቱም ብረትና እንጨት አንድ አይነት solid ስላልሆኑ የተለያዩ አይነት ንጥረ ነገሮች ስለሆኑ በእነሱ ምክንያት ወይም ደግሞ በ body structure ኣቸው ደግሞ በተሰሩበት መዋቅር ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው የተለያየ ሊሆን ይችላል የሚለውን የሚያሳየን ነው የሚሆነው። አሁን speed ን በ solid በሚያልፍበት ጊዜ በ liquid እና በጋዝ በሚያልፍበት ጊዜ ምን አይነት ፍጥነት አላቸው የሚሉትን የተወሰነ know-how እንዲኖረን እዚህ ጋር እኔ ለምሳሌ በ solid በሚያልፍበት ጊዜ ድምፁ የተፈጠረው እዚህ ጋር ቢሆንና እዚህ ዳር ላይ ያለ ሰው ለምሳሌ ነገር መስማት ቢፈልግ በምን ያክል ፍጥነት ይሰማዋል የሚለውን ስለዚህ እንደምታዩት ነው ፍጥነቱ ይህንን ይመስላል። ስለዚህ ከአንድ ጫፍ ወደ ሌላኛው ጫፍ ድምፅ ለመተላለፍ በዚህ ያክል ፍጥነት መሄድ ይችላል። liquid በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ እንደምታዩት ነው ፍጥነቱ ትንሽ ከ solid ቀነስ ያደርጋል እንደምታዩት። ስለዚህ በ liquid በሚያልፍበት ጊዜ ድምፁ ትንሽ ቀነስ ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ በጋዝ በምናይበት ጊዜ ግን ካያችሁት እዚችኛ ዳር ተነስቶ እዛኛው ዳር ላይ ለመድረስ በጣም ረጅም ጊዜ ይወስድበታል ማለት ነው። ስለዚህ በሶስቱም ንጥረ ነገሮች የተለያየ አይነት ፍጥነት እንዳለው የምናይበት ሁኔታ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት states ወይም ደግሞ ሁነት እያልን የምንጠራቸው ነገሮች solid ሲሆን፣ liquid ሲሆን፣ ጋዝ ሲሆን እንደምታያቸው እነዚህ particle ኦች ወይም ሞለኪውል እያልን የምንጠራቸው ነገሮች በሶሊድ ጊዜ ብዙ ፓርቲክሎች አንድ ላይ ተሰባስበው እናገኛቸዋለን። ስለዚህ ተሰባስበው ስለምናገኛቸው ድምፁ ከአንዱ ቦታ ወደ አንዱ ቦታ በቀላሉ መተላለፍ ይችላል ማለት ነው። ሊኩዊድ ላይ በሚሆንበት ጊዜ ግን እንደምታያቸው ትንሽ የተራራቁ ናቸው። ስለዚህ የተራራቁ ስለሆነ ድምፁ በእነዚህ ቦታ ስለሆነ ማለፍ የሚኖርበት ስለዚህ የተወሰነ ጊዜ ይወስድበታል ማለት ነው። ጋዝ ላይ ስንመጣ ግን ሞለኪሎች በጣም ተራርቀው ስለሆነ የሚገኙት ስለዚህ ድምፅ ራሱ በእነዚህ particle ኦች አድርጎ አልፎ ዳር ላይ ለመድረስ ምን ይወስድበታል ማለት ነው? ብዙ ጊዜ ይወስድበታል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ የድምፅ ፍጥነት በ solid ጊዜ በጣም ከፍተኛ ይሆናል፣ በ liquid ጊዜ መካከለኛ ይሆናል፣ በጋዝ ጊዜ ግን ዝቅተኛ ይሆናል ማለት ነው ፍጥነቱ። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ እንደ መግቢያ ክፍል በሶስቱ material ኦች ምን አይነት ነገር ይኖራል የሚለውን አይተናል። አሁን በቀጣይነት የምናየው ከእያንዳንዱ ያ ማለትም ከ air ም ወይም ደግሞ ጋዝ ከምንለው state ከዛ liquid ወይም ፈሳሽ ከምንለው state እና solid ወይም ደግሞ ጠጣር እያልን ከምንጠራው state ውስጥ የተወሰኑትን material ኦች ለይተን እናወጣና የእነሱ ፍጥነት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በዜሮ ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚኖራቸው ፍጥነት ምን ይመስላል ብለን ስናይ እንደተነጋገር ነው ጋስ ከሆነ በ temperature ኡ በጣም affect ስለሚደረግ ዜሮ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ እና ሀምሳ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ያለው ፍጥነቱ በጣም የተለያየ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዜሮ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ የሁሉንም material እንወስዳለን ማለት ነው። አሁን ይሄን በምናደርግበት ጊዜ አሁን ከጋዝ እዚህ ጋር እንደምታያቸው ናቸው ሞለኪሎች እዚህ ጋር ተሰጥተውናል። የጋዝ ሞለኪሉ እዚህ ጋር ያለ፣ የሊኩድ ማቴሪያል እዚህ ጋር አለ፣ የ solid ኡ ደግሞ እዚህ ጋር ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ድምፅ በተለያዩ material ኦች ውስጥ እንዲያልፉ በማድረግ የሚኖረውን ፍጥነት እንረዳለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው እዚጋ እንደምታዩት ከሶስቱም state አንዳንድ ብንወስድ ኦክሲጅን ኦክሲጅን ለምሳሌ ስንት ነው የሚለን በአንድ ሰከንድ ውስጥ መጓዝ የሚችለው ስንት ነው ነው የሚለን እዚጋ እንደምታዩት 316 ሜትርን በአንድ ሰከንድ መጓዝ ይችላል ይለናል ኦክሲጅን ላይ። ከዛ ደግሞ ከ liquid ኤታኖልን ብንወስድ ኤታኖል ወይም ደግሞ የአልኮል አይነት ነው። ይህንን አልኮል ብንወስድ በ? አንድ ሰከንድ ውስጥ 1150 ሜትር መጓዝ ይችላል ነው የሚለን። እንግዲህ አስቡት ልዩነታችን በደንብ እዩት። የላይኛው 316 ሜትር ብቻ ነው መጓዝ የሚችለው በአንድ ሰከንድ፣ ይህኛው ግን በአንድ ሰከንድ 1150 ሜትርን ይጓዛል ነው የሚለን። ከ solid ደግሞ አንድ ሌላ ብንወስድ lead ወይም እርሳስ እያልን የምንጠራው material እዚህ ጋር ብታወጡት lead ወይም እርሳስ እያልን የምንጠራው material በአንድ ሰከንድ ውስጥ ድምፅ ስንት ይጓዝበታል ማለት ነው? 1948 ሜትር መጓዝ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ በደንብ ተመለከቷቸው ልዩነታቸውን። ይሄ ነው ከሶስቱም material ኦች ያ ማለት ከሶስቱም state ልንለው እንችላለን። ከሶስቱም state ከ gases፣ ከ liquids እና ከ solids አንዳንድ example ነው ነው። ስለዚህ የእነሱን ድምፅ እዚህ ጋር አንድ experiment ብንሰራ አሁን ከዳር ዳር ያለውን ሜትር እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ከዚህኛው ጫፍ እስከዚህኛው ጫፍ ድረስ ሁለት ሺህ ሜትር ርቀት ቢኖር በእነዚህ ለምሳሌ የመጀመሪያው ኦክስጅን ቢሆን በኦክስጅን ሁለት ሺህ ሜትር ለመጓዝ ምን ያክል ጊዜ ይወስድበታል? ከዛ ደግሞ ፈሳሽ ሞልተን ይህ ለምሳሌ ሁለት ሺህ ሜትር ፈሳሽ ቢሆን ወይም ደግሞ ኤታኖል ቢሆን በዛ ውስጥ ለማለፍ ምን ያክል ይወስድበታል? እንደዚሁም ደግሞ lead የምንለው solid ወይም ደግሞ ጠጣሪ የሆነ አካል ቢኖር በእነዚህ state ኦች ወይም በነዚህ በእነዚህ ሶስት ንጥረ ነገሮች ሲያልፍ ምን አይነት ፍጥነት ይኖረዋል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ድምፁን እዩ እዚህ ጋር ሰው ሶስቱም ድምፅ እዚህ ጋር አሉን። ይሄው አስጀመርናቸው። ልክ እዩዋቸው የሶስቱንም ፍጥነት ጋዝን እንደምታዩት አሁን በአየር ሲተላለፍ በኦክሲጅን ሲተላለፍ በጣም ቀስ እያለ ነው የሚተላለፈው። እዩት። ስለዚህ ይህን ለመተላለፍ ምን ያክል ጊዜ ወሰደባቸው ብለን ብናይ አሁን ይህን ሁለት ሺህ ሜትር ለመጓዝ ኦክሲጅን almost ወደ ስንት ሰከንድ ወስዶበታል ነው? ወደ ስድስት ሰከንድ ገደማ ወስዶበታል። ከዚህ ዳር እስከዚህ ዳር ለመድረስ ማለት ነው። ሁለተኛው ኤታኖል ጊዜስ? ኤታኖል ደግሞ ከዚህኛው ጫፍ ተነስቶ እስከዚህኛው ጫፍ ያ ማለት ሁለት ሺህ ሜትር ለመጓዝ ወደ ሁለት ሰከንድ ገደማ ነው የሚወስድበት ነው የሚለን። ወደ ሁለት ሰከንድ የሚጠጋ ጊዜ እንደሚወስድበት ያሳየናል። ነገር ግን ድምፁ በ lead በሚጓዝበት ጊዜ ወይ በእርሳስ በሚጓዝበት ጊዜ እንደምታዩት በእያንዳንዱ ሰከንድ ወደ 2000 ሜትር የሚሆንን ርቀት መሸፈን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ነው ፍጥነታቸውን የሶስቱንም ፍጥነት ተመልክቷቸው ከዚህኛው ጫፍ ተነሱ እዚህኛው ጫፍ ጋር ለመድረስ ምን ያክል ፍጥነት እንዳላቸው በደንብ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎችንም ነገሮች በደንብ ማየት ብንችል እዚህ ላይ ለምሳሌ ጋዝ ብለን በምንጠራው state ውስጥ air ወይም ደግሞ አየር የሚያልን የምንጠራው በተለምዶ በሱ ውስጥ ስንት መጓዝ ይችላል ነው የሚለን 300 31 ሜትር በአንድ ሰከንድ መጓዝ ይችላል። which means ከኦክስጅን የተሻለ ትንሽ ምን አለ ማለት ትንሽ ፍጥነቱ ጨመር ያደርጋል ማለት ነው። በኦክስጅን ከሚጓዘው ፍጥነት ይልቅ በአየር በሚሆንበት ሰዓት የሚጓዘው ትንሽ ጨመር ያደርግለታል ማለት ነው። ስለዚህ በኤሪየንን ይመስላል። ሌላኛው ደግሞ ከ liquids ውስጥ እንግባ። liquids ውስጥ አሁን እንደምታያቸው ኢታኖል፣ ሜርኩሪ፣ ዋተር ሲዋ። አሁን water ደግሞ በሁለት ተከፍሏል። አንደኛው distilled water ነው የተጣራ ውሃ ማለት ነው። distilled water ከሆነ የተጣራ ውሃ ነው የሚሆነው። ሌላኛው ደግሞ ሲወተር ወይም ደግሞ ያልተጣራ ወይም ደግሞ የባህር ውሃ እያልን የምንጠራው ሲሆን ደግሞ ፍጥነቱ ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዳቸውን ቁጥር እዚህ ጋር መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ በ air ሲተላለፍ ብለና 331 ሜትር በሰከንድ ይሆናል። ከ liquids ውስጥ ግን በኢታኖል እንዳየን ሆኖ 1150 ሜትር በሰከንድ ነው የሚጓዘው። ሜርኩሪ ወይም ባዙቃ እያልን በምንጠራው ፈሳሽ ደግሞ ስንት ይጓዛል ነው የሚለን 1438 ስለዚህ ከኢታኖል የተሻለ ፍጥነት አለው ማለት ነው በአንድ ሰከንድ ውስጥ 1438 ሜትር መጓዝ ይችላል። ውሃ ደግሞ የተጣራ ውሃ ከሆነ 1410 ሜትር ሰከንድ የሆነ ፍጥነት ይኖረዋል። ያልተጣራ ውሃ ወይም ደግሞ የባህር ውሃ እያልን የምንጠራው ውሃ ከሆነ ደግሞ 1450 ሜትር በሰከንድ መጓዝ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የተጣራ ውሃ ካልተጣራ ውሃ ያነሰ ፍጥነት እንዳለው እዚህ ጋር መረዳት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እያየን ያለነው ነገር እንዳትሳሳቱ የድምፅ ፍጥነት ነው። የድምፅ ፍጥነት በውሃ ውስጥ፣ የድምፅ ፍጥነት በጋዝ ውስጥ፣ የድምፅ ፍጥነት በ solid ነገሮች ወይም ደግሞ በጠጣር ነገሮች ውስጥ ምን ይመስላል የሚለውን ነው የምናየው። ከዛ ከ solid ነገሮች ጋር ስንገባ እንደምታዩት ነው። lead አሁን ከዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ lead ትንሽ speed ነው ያለው ከሶስቱ ለማለት ከ copper ከ glass እና ከ steel አንጻር ስናየው ማለት ነው። ስለዚህ lead 1948 ሜትርን በአንድ ሰከንድ መጓዝ ይችላል። copper ወይም መዳብ እያልን የምንጠራው ነገር ከሆነ ደግሞ እዩት 4998 almost ወደ 5000 ሜትር በሰከንድ መጓዝ ይችላል። አስቡት እንግዲህ 5000 ሜትር ማለት 5 ኪሎ ሜትር ማለት አይደለም። በአንድ ሰከንድ ውስጥ 5 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይችላል ማለት ነው። ፍጥነት በ copper ከሆነ የሚተላለፈው ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት መሆኑን በደንብ እንረዳለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ glass ወይም መስታወት ወይም ብርጭቆ እያልን ልንጠራው እንችላለን። በሱ ከሆነ ደግሞ ስንት ነው የሚለን? 5628 ሜትርን በአንድ ሰከንድ ውስጥ መጓዝ ይችላል። እንግዲህ አስቡት ፍጥነቱ ምን ያክል እየጨመረ እንደሚሄድ። በተለይ ከአየር አንጻር የምታነጻጽሩት ከሆነ እነዚህ የሚጓዙ 300 ምናምን ሜትር ነው። ይሄኛው ግን የሚጓዘው almost ከ5000 ሜትር በላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት በደንብ እንድታስተውሉት ነው ልዩነታቸው ምን ያክል እንደሆነ። ድምፅ በተለያዩ material ኦች ሲተላለፍ ምን ያክል ፍጥነት ሊኖረው እንደሚችል በደንብ ልዩነቱ እንድትረዱት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ብረት ወይም ደግሞ steel እያልን በምንጠራው material ሲተላለፍ ደግሞ 5948 ሜትር ያክል ይተላለፋል። ይህ almost 6000 ሊገባ ነው ማለት ነው። አስቡት እንግዲህ ወደ 6000 ሜትር በአንድ ሰከንድ ውስጥ መተላለፍ ይችላል ማለት ነው። ያ material ከ steel የተሰራ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ አስተውሉ። ድምፅ የሚተላለፍባቸው የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በዋናነት አሁን ከዚህ ከዘረዘርናቸው በጋዝ በሊኩድ እና በ solid state ካየናቸው ውስጥ ግን አብዛኛውን ጊዜ በ solid በሚተላለፍበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት እንደሚኖረው ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በ solid material ኦችን ደግሞ እርስ በራሳቸው እንኳን compare ብናደርጋቸው አንዱ ከአንዱ የተሻለ ድምፅ ማስተላለፍ ፍጥነት እንደሚኖረው በደንብ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት ድምፅ በተለያዩ ንጥረ ነገሮች ሲተላለፍ የተለያየ ፍጥነት እንደሚኖረው በደንብ አይተናል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በጋዝ state ያሉ ነገሮች ላይ ሲሆን ደግሞ temperatureኡ እየጨመረና እየቀነሰ ሲመጣ ስፒዱን በዛው ልክ እየጨመረና እየቀነሰ ይመጣል። በ liquid ና በ solid ጊዜ ግን ብዙም በ temperature affect አይደረግም። affect የሚደረገው ከአንድ solid material ወደ ሌላ solid material የሚኖራቸው የ body structure ኣቸው ወይም ደግሞ የአካላቸው structure ወይም ደግሞ ቅርጻቸው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ እነዚህ ነገሮች የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል እንጂ አብዛኛውን ጊዜ ድምፅ በ solid እና በ liquid ጊዜ ብዙም በ temperature affect እንደማይደረግ አይተናል። የተለያዩ material ኦች ደግሞ ምን አይነት ፍጥነት ሊኖራቸው ይችላል የሚለውንም በደንብ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ቆዩ። እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ reflection of sound ወይም ደግሞ የድምፅ ማስተጋባት ምን እንደሆነና እንዴት ሊፈጠር ይችላል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ reflections of sound በአጭሩ ኤኮ እያልን እንጠራዋለን ወይም ደግሞ በአማርኛው የገደል ማሚቶ ልንለው እንችላለን። ስለዚህ እነዚህን ስያሜዎች እንዴት እንዳገኘም በዛው የምናይበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ወደ ኤኮ ከመግባታችን በፊት እዚህ ጋር አንድ experiment እንሰራለን። እንደምታውቁት አንድን ኳስ ከሆነ ግድግዳ ጋር ብታነጥሩት ተመልሶ እናንተ ጋር ይደርሳል አይደለ? ስለዚህ ይህንን experiment እኔ ለምሳሌ አንድ ሰው ከዚህ ጋር ሆኖ ኳሱን ወደ ግድግዳው ቢወረውረው እንደምታዩት ነው ግድግዳው ጋር እየነጠረ ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛ ይሄዳል፣ ወደዚህ ይመለሳል፣ ወደዚ ይሄዳል፣ ወደዚህ ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው እዚህ ጋር ሆኖ በሚጥልበት ጊዜ ይሄንን ኳስ ከግድግዳው ጋር እየነጠረ ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ ነጥሮ መመለስ ወይም ደግሞ reflect አድርጎ ተመለሰ ልንለው እንችላለን፣ ወይም ደግሞ bounce አደረገ። ስለዚህ ከዛ ነገር ጋር ነጥሮ የሚመለስ ከሆነ ስለዚህ solid ነገሮች ብቻ ወይም ደግሞ እንደዚህኛ በአይናችን የምናያቸው ነገሮች ብቻ ናቸው ወይ ከዚህ ነጥሮ የሚመለሱት የሚለውንም በዛው የምናይበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ነገር ነጥሮ እንዲመለስ ያደረገው ምንድን ነው? ከፊት ለፊቱ ምን ስላለ ነው? ከፊት ለፊቱ አንድ አንጥሮ የሚመልስ አሁን በዚህ case ግድግዳ ሊሆን ይችላል፣ ወይም wall እያልን የምንጠራው ነገር ሊሆን ይችላል። ከዚህም በተጨማሪ ሌሎች ሰርፌስ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውንም ኳስ ስትወረውሩ ያንን ኳስ አንጥሮ የሚመልስላችሁ ነገር ካለ ያ ነገር ደግሞ ምን እንለዋለን ማለት ነው? boundary እንለዋለን ወይም ደግሞ ባጭሩ አንጥሮ የሚመልስ አካል reflector ብለንም ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ስላለ ስለዚህ ኳሱ እንደምታዩት ነው ነጥሮ እየተመለሰ ነው ማለት ነው ያለበት ሁኔታ። ስለዚህ ልክ እንደዚህም ሁሉ ድምፅ በምናወራበት ጊዜ ወይም ደግሞ የተፈጠረ ድምፅ እንደዚሁ አይነት surface በሚያገኝበት ጊዜ ከፊት ለፊቱ ማለፍ የማይችል ከሆነ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ነጥሮ ይመለሳል ማለት ነው እንደዚሁ። ስለዚህ ይህንን አንድ experiment እንስራ። አሁን ልጅቷ እዚህ ሆና በምትናገርበት ጊዜ የገዛ ድምጿን መልሳ ራሷ ትሰማዋለች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህም ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? ድምፅ ከሁለቱ ግድግዳ ጋር እየነጠረ ልክ ኳሱ ሲነጥር እንደነበረው ይመላለሳል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው የድምፅ reflection ወይም ደግሞ የድምፅ ማስተጋባት የገደል ማሚቶ ወይም ደግሞ በአጭሩ ኤኮ እያልን የምንጠራቸው ነገሮች እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው ማለት ነው። ድምፅ ከሆነ ነገር ጋር reflect አድርጎ ሲመለስና ያንን ድምፅ እኛ መልሰን ስንሰማው ምን እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው? ኤኮ እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እሱን እናዳምጠው ትንሽ። ስለዚህ እንደሰማችሁት ነው ድምፁ ምን ይሆናል ማለት ነው? reflect አድርጎ ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ምን እንለዋለን? አሁን እዚህ ጋር ካያችሁ ምንድን ነው የሚለን? ዘ ሪፍሌክሽንስ ኦፍ ሳውንድ ፍሮም ሃርድ ሰርፌስ ኢዝ ኮልድ አን ኤኮ ይለናል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለን? አንድ ድምፅ ከአንድ ጠንካራ አካል ጋር ተጋጭቶ ሲመለስ የገደል ማሚቶ ወይም ደግሞ የድምፅ ማስተጋባት እያልን እንጠራዋለን። ምክንያቱም ያ ድምፅ ምን ሆኗል ማለት ነው። ያ ድምፅ ከዛ ነገር ጋር ከተጋጨ በኋላ ተመልሶ ወደኛ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ወደ ተፈጠረበት ቦታ ተመልሶ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የገደል ማሚቱ እያልን የምንጠራቸው ነገሮች እንደዚህ አይነት ድምፆችን ነው የሚሆነው። ከዚህም በተጨማሪ ምን ይለናል? ወይነቨር ደ ሳውንድ ሜትስ ባውንደሪ ኦር አን ኦብስታክል ኦን ኢትስ ወይ ይለናል። እንግዲህ በደንብ አዳምጡት። ምንድን ነው እያለን ያለው? ድምፅ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ከፊት ለፊቱ reflect የሚያደርገው መሰናክል በሚኖርበት ጊዜ ይለናል አደለ? ሳም ኦፍ ደ ሳውንድ ኢነርጂ ኢዝ አብዞርብድ ኤንድ ዲ አዘር ኢዝ ሪፍሌክትድ ይለናል። ስለዚህ ያ ነገር አሁን ለምሳሌ ግድግዳ ሊሆን ይችላል። እኛ በምናወራበት ጊዜ ድምፃችን ወደ ግድግዳው ሲሄድ ግድግዳው እንደምን ይሆናል ማለት ነው? እንደ barrier ወይም ደግሞ እንደ boundary ወይም እንደ obstacle ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ልክ ያንን ሲያገኝ ምን ያደርጋል ይለናል። ያ ድምፅ የተወሰነውን ድምፅ ያ ግድግዳ ወይም ደግሞ ይሄ obstacle እያልን የምንጠራው ነገር ምን ያደርገዋል ማለት ነው? የተወሰነውን ድምፅ absorb ያደርገዋል፣ ወደ ራሱ ይስበዋል አይደለ? የተወሰነውን ድምፅ ወደ ራሱ ከሳበው በኋላ ምን ይሆናል? የተወሰነው ድምፅ reflect አድርጎ ይመለሳል ነው የሚለን። ይሄ ምናልባትም እናንተ የተለያየ ቦታ ላይ ሄዳችሁ አጋጥማችሁ የሚያውቁ ከሆነ ለምሳሌ ሰፊ ክፍል ውስጥ ሆናችሁ ስታወሩ የራሳችሁን ድምፅ መደሳችሁ ትሰሙታላችሁ፣ ያስተጋባል። ወይም ደግሞ ከርቀት ለምሳሌ ከተራራ ራቅ ብላችሁ ከፍተኛ ድምፅ በምታወጡበት ጊዜ የእናንተ ድምፅ ከተራራዋ ከደረሰ በኋላ ተመልሶ እናንተ ይሰማችኋል ማለት ነው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የገዛ ድምፃችሁ ይሰማችኋል። ስለዚህ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? እናንተ በምታወሩበት ጊዜ ድምፃችሁ ወደዛ ለማለፍ በሚሞክርበት ጊዜ ይሄ sound wave የምንለው ይሄ ድምፃችሁ ወደዛ ለማለፍ ሲሞክር ምን ይሆናል ማለት ነው? የተወሰነውን ድምፅ ያ ተራራው ከሆነ ተራራው ግድግዳውም ከሆነ ግድግዳው የተወሰነውን ወደ ራሱ absorb ያደረገውና የተወሰነ ድምፅ ነው የሚሰማችሁ። የእናንተን የሚያክል ድምፅ አይሰማችሁ። ምክንያቱም ድምፁ እየጠፋ እየጠፋ ነው የሚሄደው አይደለ? ምክንያቱም ምን ይሆናል ማለት ነው ድምፁን absorb የሚያደርጉ የተለያዩ ነገሮች ስለሚኖሩ ያን የድምፅ ጉልበት ያ surface ራሱ ስለሚወስደው የተወሰነው ብቻ ለእናንተ ይሰማችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደሚታወቀው ደግሞ እዚህም በደንብ መለየት ያለባችሁ sound ምንድን ነው? sound በራሱ energy ነው። ስለዚህ energy ከሆነ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ይተላለፋል አይደል? ስለዚህ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ይተላለፋል። ከዛ ከአንድ form of energy ወደ ሌላ form of energy ሊቀየር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ስለሆነ ልክ sound energy የሚያደርጋቸው property ዎች ሁሉ ይኖሩታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ድምፁን አንጥሮ የሚመልሰውን ነገር reflector ወይም ደግሞ አንጥሮ መላሽ ልንለው እንችላለን። አሁን ይሄ በደንብ እንድትረዱት አንድ ምሳሌ እዚህ ጋር እንውሰድ። እንደምታያቸው ሁለት ልጆች እዚህ ጋር ይኖራሉ። ስለዚህ ልጅቷ የምታወጣው ድምፅ ከዚህ ከወጣ በኋላ reflector ኡ ጋር ወይም አንጥሮ መላሹ ጋር ይጋጭና ወደ ልጁ ጆሮ ይመጣል ማለት ነው። ይህንን አሁን እንየው። ይሄው እንደምታዩት ነው። ልጅቷ ልክ ድምጿን አወጣች። አሁን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ልጁ መስማት ቻለ ማለት ነው ድምፁን። ስለዚህ ምንድን ይሄ የሚያሳይ ማለት ነው እሷ ያወጣችው ድምፅ ምናልባት አቅጣጫ ወደዚህ ቢሆንና ይሄ reflector ባይኖር ኖሮ በዚሁ አቅጣጫ ይቀጥል ነበር። ነገር ግን ይሄ reflector ስላለ እሷ ያወጣችው ድምፅ ምን ሆኗል ማለት ነው። እዚህ ነገር ላይ ይነጥርና ወደ ልጁ ተመልሶ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ ድምፅ ልክ ኳሱን ቅድም እንዳነጠር ነው ማለት ነው። ድምፅም እንደዚሁ reflect የሚያደርገው ወይም ደግሞ የሚያነጥረው ቦታ ካገኘ ነጥሮ ይመለሳል ማለት ነው። እዚጋ ግን ማየት ያለባችሁ ሁሉም ድምፅ ነጥሮ አይመለስም። የተወሰነው ምን ይሆናል ብለናል። ያ reflector ኡ የተወሰነውን absorb ያደርገዋል። ከዛ በኋላ የተወሰኑን ማለት ነው እኛ መልሰን የምንሰማው። ስለዚህ አንጥረው ከሚመልሱ ነገሮች ውስጥ የተወሰኑትን እዚጋ ብናይ የመጀመሪያው ምንድን ነው የሚለን wall ወይም ደግሞ ግድግዳ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት wall ወይም እንደዚህ ግድግዳ ላይ ትንሽ ራቅ ብላችሁ ድምፅ ብታወጡ፣ ስለዚህ ያ የምታወጡት ድምፅ reflect አድርጎ ወደ እናንተ ይመለሳል ማለት ነው። ይህንን ሄዳችሁ አንድ ቦታ ላይ ልትሞክሩ ትችላላችሁ። ትንሽ ሰፋ ያለ ቦታ ካለ ከዛም መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የእናንተ ድምፅ ከተወሰነ ሰከንድ በኋላ ይሰማችኋል። which means እናንተ የላካችሁት ድምፅ እዛ ነገር ጋር reflect ካደረገ በኋላ ተመልሶ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያው ኢኮ እያልን እንጠራቸዋለን። ሌላኛው ደግሞ reflector ሊሆን የሚችለው ለምሳሌ wood reflector ሊሆን ይችላል ይለናል። ስለዚህ ትልልቅ እንጨት ያለበት አካባቢ ሄዳችሁ እንደዛም ብታደርጉ ከፍ ያለ ነገር ከሆነ ይሄ የሚወጣውን የድምፅ ሞገድ የተወሰኑ reflect አድርጎ ወደ እናንተ እንድትሰሙት ሊያደርግ ከቻለ እንደዛ ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት እንጨት የተሰሩ ከፍ ያሉ ቦታዎችንም ካያችኋቸው አጥር ሊሆን ይችላል። እነሱም ምን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው? የእናንተን ድምፅ reflect አድርገው መመለስ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ hill ወይም ደግሞ ኮረብታ እያልን የምንጠራው ነገር ሊሆን ይችላል። ምናልባትም እንደ ተራራ ወጣ ያለ ቦታ ላይ ሄዳችሁ አስተውላችሁ የምታውቁት ከሆነ የእናንተን ድምፅ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ትሰሙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮረብታም ድምፅን reflect አድርጎ የመመለስ tendency ወይም ደግሞ አቅም ይኖረዋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ rock ወይም ደግሞ አለት እያልን የምንጠራው ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ rock ወይም አለት ራሱ እናንተ ከዛ ቦታ አካባቢ ሆናችሁ በምታወሩበት ጊዜ የድምፅ ማስተጋባቱን በደንብ ትሰሙታላችሁ። ወይም ደግሞ የገደል ማሚቶ እያልን የምንጠራውን ከርቀት የእናንተን ድምፅ መልሶ ወደ እናንተ ይልክላችኋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ building ወይም ደግሞ ህንፃዎችን ራሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ትልልቅ ህንፃዎች በባህሪያቸው ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ድምፅን reflect አድርገው መመለስ ይችላሉ። ስለዚህ የድምፅ ማስተጋባቱ የሚወሰንባቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ። አንደኛው እንደ ሪፍሌክተር ወይም ደግሞ አንጥሮ እንደሚመልሰው ነገር ይወሰናል። ሁለተኛ ደግሞ እናንተ የት ጋር ሆናችሁ ነው እያወራችሁ ያላችሁት? ወይም ደግሞ እናንተ ያን ድምፅ የፈጠራችሁት የት ቦታ ሆናችሁ ነው የሚለውም የራሱ የሆነ effect ይኖራል ማለት ነው። ለምሳሌ ከአንጥሮ መላሽ ወይም ከ reflector ኡ ራቅ እያላችሁ በሄዳችሁ ቁጥር የምትሰሙት ድምፅ በጣም እየዘገየ ነው የሚደርሰው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አሁን experiment መስራት እንችላለን። አሁን ትንሽ ጠጋ ብለን አንድ የሆነ ድምፅን በማውጣት ያ reflect አድርጎ ሲመለስ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። እዚህ ጋር ምናልባትም የምንጠቀምበትን ቃል ምን ልናደርገው እንችላለን? የገደል ማሚቶ የሚለው ሊሆን ይችላል። የገደል ማሚቶ የገደል ገደል ማሚቶ የገደል ገደል ማሚቶ። ስለዚህ ድምፁን እንደሰማችሁት ነው። ልክ እኛ ከአካሉ እየቀረብን ስንሄድ የምንሰማው ድምፅ ወደ አሁኑ እንሰማዋለን። ከዛ ግን እኛ የራቅን እየራቅን እየራቅን ስንሄድ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? የገደል ማሚቶ የገደል ማሚቶ የገደል ማሚቶ የገደል ማሚቶ ድምፁ የሚመለስበት ጊዜ የረዘመ ስለሚሄድ እኛ ከተናገርን ከተወሰነ ሰከንድ በኋላ ነው ማለት ነው የምንሰማው። ስለዚህ የገደል ማሚቶ እያልን የምንጠራው የዚህን አይነት effect ያለው ወይም ደግሞ እኛ ድምፃችንን በምንሰማበት ጊዜ ያ የሰማነው ድምፅ ከሆነ ነገር ጋር ነጥሮ እንደተመለሰ የምንረዳበት አይነት ነገር ሊሆን ይችላል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሰምታችሁ የምታውቁ ከሆነ ግጥም ሲነበብ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይመጣሉ አይደለም? ግጥም በሚነበብበት ጊዜ እንደዚህ አይነት የማስተጋባት ድምፅ ከጀርባቸው ይታከልባቸዋል። ስለዚህ ይህንንም አስተውላችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይህኛውም ኢኮ የምንለው ነው። ይሄ በኮምፒውተር system ወይም ደግሞ ማይካቸውን በማስተካከል የሚሰሩት ነገር ነው የሚሆነው። ነገር ግን ኢኮ እንዲፈጠር ተደርጎ የተሰራበት ሁኔታ ነው የሚኖሩ ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮ ማለት ይህንን ይመስላል። እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ application of echo sounding ወይም ደግሞ የገደል ማሚቶ ድምፅ ጥቅሞች ምንድን ናቸው የሚሉትን በደንብ የምናይ ይሆናል። ስለዚህ የገደል ማሚቶ ማለት አንድ ድምፅ ከአንድ ነገር ጋር reflect ካደረገ ወይም ከተጋጨ በኋላ ተመልሶ ወደኛ የሚመጣ የድምፅ አይነት የገደል ማሚቶ ወይም ደግሞ ኢኮ እያልን የምንጠራው የድምፅ አይነት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮ እያልን የምንጠራው የድምፅ አይነት ምን ምን አይነት ጥቅሞችን ሊሰጠን ይችላል? ወይስ ደግሞ ለምን አይነት calculation ለምን አይነት analysis ልንጠቀምበት እንችላለን የሚለውንም የምናይበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው an echo is used to measure the distance of cliff, seabed or big building from a given source of sound ነው የሚለን። ስለዚህ የገደል ማሚቶ ምንድን ነው እያለን ያለው? የገደል ማሚቶ ድምፅ ከተፈጠረበት ቦታ ጀምሮ የገደልን የባህር ወለልን ወይም ደግሞ የህንፃ እርቀትን ልንለካበት እንችላለን ነው የሚለን። ምንድን ነው የሚያሳየን ይሄ አንድ ድምፅ ለምሳሌ እኛ ከእኛ ምን ያክል ያ ነገር ወይም አንጥሮ የሚመልሰው ነገር ሪፍሌክተር እያልን የምንጠራው ነገር ህንፃ ሊሆን ይችላል። አሁን እንዳየነው ነው። የባህር ወለል ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ እንደዚሁ ገደል ወይ ደግሞ ተራራ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነገር ከእኛ ምን ያክል ርቆ ነው የተቀመጠው የሚለውን ነገር ለመለካት እንጠቀምበታለን ነው የሚለን። እንዴት ነው ይህንን መለካት የምንችለው? በምን አይነት ሳይንስ ነው ይህንን ለክተን በእኛና በዛ አንጥሮ በመለሰው ነገር መካከል ያለውን ርቀት ልንለካ ይቻል ነው የሚለውን በደንብ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ልጅቷ ከዚህ ሆና ድምፅ ብታወጣና ይሄ ድምጿ ደግሞ ሄዶ እዚህ ነገር ላይ reflector እያልን የምንጠራው አሁን ከጠራናቸው ነገሮች ውስጥ ልክ እንደ ገደል ሊሆን ይችላል፣ እንደ ተራራ ሊሆን ይችላል፣ ወይም እንደ ህንፃ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ እንደ ግድግዳ ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ድምፅ አንጥሮ መመለስ የሚችል ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የእሷ ድምፅ ከዛ ነገር ነጥሮ ሲመለስ እሷ በምን ያክል ጊዜ ውስጥ ትሰማዋለች የሚለውን ነገር በዋናነት የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን በእሷና በአንጥሮ በሚመልሰው ወይም በግድግዳው መካከል ያለው ርቀት 662 ሜትር ነው ተብሎ ተሰጥቶናል። አሁን በዚህ ኬዝ እኛ የምንፈልገው እርቀቱን አይደለም፣ የምንፈልገው ምን ነው ማለት ነው ጊዜውን። ያ ማለት የእሷ ድምፅ ያወጣችው ድምፅ ከስንት ጊዜ በኋላ ወይም ደግሞ ከስንት ሰከንድ በኋላ መልሳ ትሰማዋለች የሚለው ነው እዚጋ መስራት የፈለግነው። ስለዚህ አሁን በመካከላቸው ያለው እርቀት ከተሰጠን ምን ማግኘት እንችላለን? በመካከላቸው ያለው እርቀት ከተሰጠን በምን ያክል ጊዜ ውስጥ ድምፁ ልሰማው እንደምትችል ማወቅ እንችላለን። እንደዚሁም ደግሞ ድምፁ reflect አድርጎ ሲመለስ የሚኖረውን ጊዜ ከተሰጠን ወይም ታይም ከተሰጠን ደግሞ በሁለቱ መካከል ያለውን ርቀት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ወይ time calculate እናደርግበታለን አሊያም ደግሞ distance ኡን ወይም ደግሞ ርቀቱን calculate እናደርግበታለን ማለት ነው። አሁን በዚህ case ጊዜው ነው የተፈለገው። ያ ማለት በሁለቱ መካከል ያለው ርቀት ልክ 662 ሜትር ቢሆንና ልጅቷ ድምጿን ካወጣች በኋላ የእሷን ድምፅ መልሳ ከስንት ጊዜ በኋላ ትሰማዋለች የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ አሁን እንየው። ልክ እንደምታዩት ነው ልጅቷ ድምጿን አወጣች። ይሄው ከዛ ድምጿን ካወጣች በኋላ ልክ እንደምታዩት ነው ተመልሶ እሷ ጋር ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ እሷ ጋር ደርሷል። ስለዚህ በምን ያክል ጊዜ ውስጥ ደረሰ የሚለውን ማወቅ ከፈለግን አንድ ፎርሙላ አለ። ስለዚህ የገደል ማሚቶ ጋር ልንሰራበት የምንችል ይሄ ፎርሙላችን ምንድን ነው የሚለን velocity ወይም ደግሞ speed የምንለው ነገር speed is equals to ምን ይለናል total distance over total time አድርገን የምንሰራ የምንሰራው አይደል? አጠቃላይ የተጓዘውን ርቀት ለአጠቃላይ time ኡ ካካፈላችሁት ፍጥነቱን ይሰጣችኋል ነው። እንደሚታወቀው ደግሞ ድምፅ አሁን ለምሳሌ በዚህ ጊዜ የድምፅ ፍጥነት በተለያዩ temperature ኦች ወይም በተለያዩ መጠነ ሙቀቶች የተለያየ ቁጥር ሊሆን ይችላል። በዚህ case ስንት ነው የተሰጠን? ቪ 331 ሜትር per second። ያ ማለት በምን ያክል temperature ነው? 331 ሜትር per second? 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ 331 ሜትር per second ተብሎ ተሰጥቶናል። ከዛ ውጭ ግን ይሄ speeds of sound ምንጊዜም ይሰጠናል ማለት ነው፣ ስንት እንደሆነ ወይም ደግሞ temperature ኡ ከተሰጠን እኛ በራሳችን calculate ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን የድምፅ ፍጥነቱ ይሰጣል። አሁን በዚህም case እንዳያችሁት የድምፅ ፍጥነቱ ተሰጥቶናል 330 ሜትር per second ተብለናል። ርቀቱ ተሰጥቶናል 622 ሜትር ተሰጥቶናል። ስለዚህ ድምፁ reflect አድርጎ እሷ ጋር ለመድረስ ምን ያክል ጊዜ ወሰደበት ነው ነው። ይህን ለማድረግ እንደሚታወቀው speed ማለት total distance ኡን ለ total time ነው የምናካፍለው ብለናል። አሁን total distance ድምፁ የተጓዘው ርቀት ምን ያክል ነው? 662 ነው የሚሆነው? አይደለም፣ 662 ብቻ አይደለም። ምክንያቱም ድምፁ ከእሷ ወጥቶ ግድግዳው ሲሄድ 662 ተጓዘ አይደለ? ከዛ እንደገና ተመልሶ ያንን ነገር reflect አድርጎ ደግሞ ወደ እሷ ሲመጣ ደግሞ ተጨማሪ ስንት ተጉዛ ማለት ነው? ተጨማሪ 662 ተጉዟል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ጊዜ ነው የተጓዘው ማለት ነው። ጊዜውም ልክ ከሷ ወጥቶ reflect እስከሚያደርገው part ድረስ የሆነ time ተጓዘ። ከዛ እንደገና reflect ከተደረገው ጋር ደግሞ ጀምሮ ወደ እሷ ጆሮ ተመልሶ ሲመጣ ደግሞ ስንት ወሰደ ማለት ነው? ተጨማሪ ሁለተኛ ጊዜ ወሰደ ማለት ነው። ሁለቱ ጊዜዎች ግን እኩል ናቸው የሚሆኑት። ስለዚህ ይሄ ሲሆን velocity ን በምንሰራበት ጊዜ ምን እናደርጋለን ማለት ነው አሁን ይህንን አሁን crisscross ብታደርጉት፣ ምክንያቱም እዚህ የምንፈልገው እኛ ምንድን ነው? speed ኡ ይታወቃል፣ distance ኡ ይታወቃል። የማይታወቀው time ብቻ ነው። እንደሚታወቀው እንደዚህ አይነት ሶስት variable ኦች ሲኖሩ ከሶስቱ ሁለቱ ከተሰጡ አንደኛው ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ speed ኡና total distance ኡ ስለሚታወቅ የማይታወቀው time ብቻ ስለሆነ time ኡ ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ እንደዚህ crisscross ካባዛነው በኋላ velocity በ time ይባዛል። ከዛ velocity ሲባዛ በ time is equals to ከማን ጋር ከ distance ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ያን ካደረግን በኋላ time ለማግኘት ምን እናደርጋለን ማለት ነው። time ን ለማግኘት ሁለቱንም side ለ V ለ V እናካፍላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለ V ለ V ስናካፍል ይቺ V በዚህኛዋ V ትጠፋለች። ከዛ በኋላ total time ኡ ስንት መጣልን ማለት ነው። total time is equals total distance divided with ምን ይሆናል ማለት ነው። speed V ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አድርገን እንሰራለን። እንደሚታወቀው total distance ኡ ሁለት ነው ብለናል። ስለዚህ 662 ሲደመር 662 ነው። ሁለቱን distance ስንደምር ነው የምናገኘው። ሲካፈል speed ኡ ደግሞ የተሰጠን speed ደግሞ 331 ነው። ስለዚህ ይህንን ካደረግን በኋላ total time ኡ ስንት ይመጣል ማለት ነው? 662 እና 662 ብትደምሩ ስንት ይመጣል? ሁለትና ሁለት አራት ይሆናል። ስድስትና ስድስት 12 ሁለትን ጽፈን አንድ ይኖረናል። ስድስትና ስድስት አሁንም 12 ይሆናል። ከአንድ ጋር 13 ስለዚህ 1324 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 1324 ለ331 እናካፍላለን ማለት ነው። ይህንን አሁን ከፈለግን በካልኩሌተራችን ልንጠቀም እንችላለን። ልክ እንደዚህ አንድ 324ን ለ331 ብታካፍሉት ስንት ይመጣል ማለት ነው? አራት ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ አራት ከመጣ total time ኣችን ስንት ሆነ ማለት ነው? total time አራት ሰከንድ ወስዶበታል። ስለዚህ total time ኡ አራት ሰከንድ ከሆነ ከልጅቷ እስከ ግድግዳው ድረስ ለመሄድ ስንት ይወስድበታል ማለት ነው? ሁለት ሰከንድ። ስለዚህ ሲሄድ ሁለት ሰከንድ ሲመለስ ሁለት ሰከንድ ነበር ማለት ነው የወሰደበት። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌላኛው advantage ምንም ይለናል እዚህ ጋር የባህር ወለልን ጥልቀት ለመለካት እንጠቀምበታለን አላልንም? አሁን እዚህ ጋር የሚለን ምንድነው? seabed seabed ማለት ልክ ይሄ ባህሩ የተቀመጠበት የታችኛው surface ይችኛዋ surface ማለት ነች። ስለዚህ ይችኛዋ surface ከላይ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር አንድ ሺፕ ብትወስዱ ወይም ደግሞ አንድ መርከብ ብትወስዱ መርከቡ ከላይ ባህሩ ላይ እንደምታዩት ተንሳፎ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እንደምታዩት ነው ከላይ ሆኖ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ከዚህ ከመርከቡ እስከ ታችኛው እስከ ሲቤድ ድረስ ያለውን ወይም ደግሞ እስከ ወለሉ ድረስ ያለውን ርቀት መለካት ብንፈልግ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ድምፅ ከዚህ ሆነን እንለቃለን። ከዚህ ያንን የተለቀቀውን ድምፅ በምን ያክል ጊዜ ውስጥ ተመልሶ እኛ ጋር መጣ የሚለውን ጊዜ እንወስዳለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ከዛ በኋላ ይሄ ድምፅ ነጥሮ የተመለሰው ከዚህ ርቀት ላይ ነው የሚለውን ነገር calculate ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ አሁን ይህንን experiment እንስራ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። እዚህ ጋር time አለን ወይም ደግሞ ይህንን የሚነግረን timer አስቀምጠናል። time ኡን ልንለካ ነው፣ በምን ያክል ጊዜ ውስጥ ነጥሮ እንደሚመለስ ማለት ነው። ስለዚህ ይኸው አስጀምር ነው። ይኸው ሄደ፣ reflect አደረገ፣ ከዛ ተመልሶ እኛ ጋር መጣ። ስለዚህ ይሄ ድምፅ ነጥሮ ለመመለስ ምን ያክል ጊዜ ወሰደበት ማለት ነው? ስድስት ሰከንድ ወስዶበታል። ስለዚህ ስድስት ሰከንድ ከወሰደበት ስለዚህ እኩል ጊዜ ስለሚሆኑ ሲሄድ ሶስት ሰከንድ ወስዶበታል ሲመለስ ደግሞ ሶስት ሰከንድ ወስዶበታል ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለብን ነገር ምንድን ነው? አሁን የመጀመሪያው ድምፅ ሲተላለፍ የነበረው በምንድን ነው? በአየር ነው። በአየር ሲተላለፍ ደግሞ ዜሮ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ 331 ሜትር per ሰከንድ ተሰጥቶን ነበር። በዚህ ጊዜ ግን ድምፅ እየተላለፈ ያለው በምንድን ነው? በውሃ ነው እየተላለፈ ያለው አይደለ? ስለዚህ በባህር ነው እየተላለፈ ያለው። ስለዚህ በባህር ውሃ ላይ ከሆነ እየተላለፈ ያለው ደግሞ ድምፁ ከአየር በጣም በእጅጉ ስለሚበልጥ እዚህ ጋር ስንት ነው ተብሎ ተሰጥቶናል። speed ኡ እንደምታዩት ነው። speed ኡ 1450 ሜትርን በአንድ ሰከንድ የመጓዝ ምን አለው ማለት ነው ፍጥነት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ድምፁ የተጓዘበት ፍጥነት 1450 ሜትር በሰከንድ ከሆነ እየተጓዘ የነበረው ይሄ ድምፅ ነጥሮ የተመለሰው ከምን ያክል ርቀት ላይ ነው ማለት ነው የሚለውን ነገር መስራት እንችላለን። ምክንያቱም ምን ስለሆነ አሁን ምን ጊዜም ቢሆን የምናደርገው ምንድን ነው ብለናል? ስፒዳችንን ስንሰራ V is equals to total distance over total time አይደለም የምናደርገው። ስለዚህ speed ማለት አጠቃላይ distance ኡ ለአጠቃላይ ጊዜው ስናካፍል የምናገኘው ቁጥር ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ አጠቃላይ የተጓዘውን distance አናቅም፣ speed ኡንና አጠቃላይ ጊዜውን ግን እናውቃለን አይደል? አጠቃላይ ጊዜው ስንት ነው? ሶስት ሰከንድ ነው። speed ኡ ስንት ነው ተብለናል? አንድ ሺህ አራት መቶ ነው ተብለናል። ስለዚህ የማይታወቀው ምን ብቻ ነው ማለት ነው? total distance ብቻ ነው የማይታወቀው። ስለዚህ ከሶስቱ variable ኦች ሁለቱ ስለተሰጡን የማይታወቀውን አንዱን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን speed V ተሰጥቶናል። total distance ኡ ደግሞ two H ነው፣ አይታወቅም። ከዚያ total time ኡ ደግሞ ስድስት ነው። ስለዚህ ይህንን ቁጥሩን ብንተካው ስንት ይመጣ ማለት ነው? 1450 እዚ equal ውስጥ ምን ማድረግ እንችላለን? two H over six ይመጣል አይደለም ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ይህን crisscross እናድርገው። ይህን crisscross አድርገን ስናስቀምጥ ምን ይሆናል ማለት ነው? ስድስት ሲባዛ በ1450 በአንድ በኩል ይሆናል። ኢኳልስቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? two H ከዛ 1450ን በስድስት እናባዛው፣ እንደዚህ ቁልቁል እናባዛው። ስለዚህ ስድስት ጊዜ ዜሮ ዜሮ ትሆናለች። ስድስት ጊዜ አምስት ሰላሳ ነው። ስለዚህ ዜሮን ጽፌ ሶስት አለኝ። ከዛ ስድስት ጊዜ አራት 24 ይመጣል አይደል? 24 ከዛ ሶስት አልነበረችም 27 ይሆናል ማለት ነው። እሷን ስንደምራት ከዛ ሰባትን ጽፈን ሁለት ትኖረናለች። ከዛ ስድስት ሲባዛ በአንድ ስድስት ነው። ከዛ ሁለት ጋር ስንደምራ ስንት መጣለች ማለት ነው? ስምንት። ስለዚህ 1450 በስድስት ስናባዛው ስንት መጣልን? 8700 መጣልን ማለት ነው። ስለዚህ 8700 is equals two H ሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ H ብቻው እንዲቀር ይህንም ለሁለት ይህንም ለሁለት ማካፈል ነው። ስለዚህ 8700 ለሁለት ብናካፍለው ስንት ይመጣል ማለት ነው? ስለዚህ ለሁለት ስታካፍሉት 4000 350 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ unit ኡ ምንድን ነው በዚህ case H አሁን በሜትር ነው የሚመጣው፣ ምክንያቱም ጊዜያችን በሰከንድ ነው የነበረው። ከዛ ደግሞ speed ኡ ካያችሁት ሜትር per ሰከንድ ነው የነበረው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ H ሊመጣልን የሚችለው በሜትር ነው ማለት ነው፣ በ SI unit ነው ይመጣልን። ስለዚህ 4350 ሜትር height ነበረው ማለት ነው። እንግዲህ አስቡት። ስለዚህ እኛ ship ኡ ላይ ብቻ በመቀመጥ ከባህሩ እዚህ ጋር ካለው ከመጀመሪያው surface ጀምሮ ባህሩ እስካረፈበት የመጨረሻው ወለል ወይም ደግሞ seabed እስከምንለው ድረስ ያለውን ርቀት ship ኡ ላይ ሆነን መለካት ይቻለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ የኢኮ ወይም ደግሞ የገደል ማሚቶ ጥቅም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ ያየነው የገደል ማሚቶ ምን ምን አይነት ጥቅሞችን ሊሰጠን ይችላል የሚለውን ነው። ስለዚህ በዋናነት የገደል ማሚቶ የሚሰጠን ጥቅም ምንድን ነው? የአንድ አካል ከኛ በምን ያክል ርቀት ላይ እንደተቀመጠ ለመለየት ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀነው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ሰላም ቆዩ።